नमस्कार म हुँ Saimar Rai as an internet marketer online entrepreneur करिबन पाँच वर्षभन्दा बढी मैले चाहिँ फुल टाइम अनलाइनमा नै होम बेस वर्क गर्दै आइराखेको छु आफ्नै रुमबाट मोबाइल ल्यापटप र इन्टरनेटको सहायताद्वारा र फर्स्ट टाइम तपाईँहरू हुनुहुन्छ भने इट्स मे साइमर राई तपाईँहरूले चाहिँ social media Facebook YouTube whatever तपाईँहरूले जहाँबाट पनि तपाईँहरूले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो सबै डिटेल इन्फर्मेसन गुगलबाट र विशेष गरेर फाइभ प्लस इयर्समा चाहिँ मैले थुप्रै इन्टरनेट मार्केटिङसँग सम्बन्धित कुराहरू सिक्न अनुभव गर्न पाएको छु र यो बिचमा मैले चाहिँ तपाईँको चाहिँ केही समय अगाडि वर्ष अगाडि चाहिँ मैले चाहिँ तपाईँको चाहिँ इन्टरनेटसँग सम्बन्धित कोचिङ सेसनहरू गरेँ र बिचमा धेरै व्यस्तताको कारणले मैले कोचिङलाई चाहिँ स्टप गरेको थिएँ र फेरि पनि म तपाईँहरूमा coaching day by day every day live session तपाईँको चाहिँ forty five days to ninety days तपाईँहरूको चाहिँ इन्टरनेटमा अर्निङ जबसम्म हुन्न तबसम्म चाहिँ मैले फुल्ली लाइभ सपोर्ट फेरि सेसन चाहिँ लिएर उपस्थित भएको छु धेरैजनाले चाहिँ हामी पनि यो इन्टरनेटलाई सदुपयोग गर्न चाहन्छौँ यो अनलाइन यो तपाईँको चाहिँ ल्यापटप मोबाइललाई चाहिँ सदुपयोग गर्न चाहन्छौँ भन्नुभएको हुनाले चाहिँ मैले बेलुकी विशेष गरेर इभिनिङ इभिनिङ सेसन चाहिँ मैले स्टार्ट गरेको छु तपाईँहरू त्यसको पार्ट पनि बन्न सक्नुहुन्छ डेफिनेटली तपाईँहरू त्यसको पार्ट बन्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो इन्टरनेट बिजनेस तपाईँहरूले पनि सुरु गर्न सक्नुहुन्छ राइट सो आजको सेसनमा विशेष गरेर म यो सेसनमा तपाईँहरू है जो मल्टिभर्सिटी केही हदसम्म तपाईँहरूले चाहिँ मल्टिभर्सिटी प्लेटफर्मलाई चाहिँ सुन्नुभएको छ चिन्नुभएको छ अनि त्यो सँगसँगै चाहिँ अनलाइन बिजनेस सुन्नुभएको छ भने मल्टिभर्सिटी र तपाईँको चाहिँ अनलाइन बिजनेसको चाहिँ कनेक्सन के छ है मल्टिभर्सिटीमा चाहिँ तपाईँ एज एन पार्टनर भएर as an system software training lifeline course लिएर बढ्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ के फाइदा हुन्छ त्यो म सबभन्दा फर्स्टमा तपाईँहरूलाई क्लियर गर्नेछु अर्को कुरा भनेको जो व्यक्ति चाहिँ तपाईँको चाहिँ लाइक अनइम्प्लोइड हुनुहुन्छ स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ राइट काम गर्नुभएको छैन अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ जो हाउसवाइफ घरमै यत्तिकै बस्नुभएको छ इन्टरनेट मोबाइल ल्यापटप छ त्यसलाई चाहिँ इन्कममा परिणत गर्न चाहनुहुन्छ फुल टाइम अनलाइनमा काम गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँको चाहिँ thirty thousand forty thousand one lakh two lakh three लाखसम्मको चाहिँ जसले चाहिँ इन्कम एक्सपेक्ट गर्नुभएको छ तपाईँहरूको लागि विशेष गरेर कसरी चाहिँ हेल्पफुल हुन्छ त्यो कुरालाई मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ सिकाउने छु आजको सेसनमा त्यो सँगै तपाईँको चाहिँ व्यवसाय गरिराख्नु भएको छ अथवा जब गरिराख्नु भएको छ होइन व्यवसाय विशेष गरेर रेस्टुरेन्ट गर्नुभएको होला अथवा चाहिँ तपाईँले क्याफे गर्नुभएको होला अथवा तपाईँले चाहिँ होटल गर्नुभएको होला तपाईँले चाहिँ क्लोथ सप फ्यान्सी सप तपाईँले चाहिँ अन्य कुनै पनि बिजनेस गर्नुभएको होला त्यो बिजनेसमा चाहिँ इन्टरनेट बिजनेस इन्टरनेट मार्केटिङ कतिको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ त्यो व्यवसाय जुन तपाईँको चाहिँ एउटा आफ्नो व्यवसायलाई चाहिँ नेक्स्ट लेभलमा लानका लागि चाहिँ इन्टरनेट बिजनेसलाई चाहिँ कतिको चाहिँ हेल्पफुल गर्छ होइन इन्टरनेट मार्केटिङ सिक्दाखेरि बिजनेस इन्टरनेट बिजनेस गर्दाखेरि कतिको हेल्पफुल हुन्छ त्यो कुरा पनि तपाईँहरूलाई सिकाउने छु सँगै एज अ तपाईँले चाहिँ साइटमा चाहिँ एक्स्ट्रा इन्कमको लागि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ इन्टरनेट बिजनेसलाई कसरी चाहिँ ड्राइभ गर्न सक्नुहुन्छ थ्रु दि मल्टिभर्सिटी त्यो कुरा पनि म तपाईँहरूलाई चाहिँ यो सेसनमा सिकाउने छु अर्को जब होल्डर विशेष गरेर तपाईँहरू अकाउन्टेन्ट हुनुहुन्छ ब्याङ्कर हुनुहुन्छ लयर हुनुहुन्छ इन्जिनियर हुनुहुन्छ अथवा वाट एभर तपाईँले चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँले चाहिँ जब गरिराख्नु भएको छ र त्यो सँगसँगै चाहिँ एक्स्ट्रा हसल अथवा चाहिँ तपाईँले चाहिँ एक्स्ट्रा फ्रिडमको लागि तपाईँहरूले एक्स्ट्रा मल्टिपल इन्कम सोर्सको लागि तपाईँहरूले चाहिँ मेहनत गर्दै हुनुहुन्छ भने कसरी चाहिँ इन्टरनेट बिजनेस चाहिँ तपाईँको लागि युजफुल हुन्छ त्यो कुरा पनि म नेक्स्ट क्लियर तपाईँहरूलाई पार्नेछु त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ मल्टिभर्सिटीमा पार्टनरसिप गर्दाखेरि सिस्टम लिँदाखेरि तपाईँहरूलाई कसरी चाहिँ हेल्पफुल हुन्छ त्यो कुरा पनि म तपाईँहरूलाई यो सेसनमा चाहिँ सेयर गर्नेछु र अर्को कुरा भनेको विशेष गरेर जो इन्भेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ राइट तपाईँसँग skills everything you don't want to learn but you have तपाईँसँग चाहिँ पैसा छ अथवा त्यो पैसालाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ ग्रोथ गर्न चाहनुहुन्छ मल्टिप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने मल्टिभर्सिटीको कुन कुन ट्रेनिङले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ सपोर्ट गर्छ त्यो कुरा चाहिँ स्पष्ट तपाईँहरूलाई चाहिँ यो सेसनमा चाहिँ बनाउनेछु तपाईँहरूले अन्तिमसम्म सेसन गर्नु गर्नुहोला हेर्नुहोला नोट गर्नुहोला र त्यो सँगसँगै चाहिँ तपाईँहरू यो इभिनिङको सेसनमा तपाईँ एटेम्प्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने जसले यो भिडियो सेयर गरेको छ उहाँलाई तपाईँले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ राइट सो तपाईँ मल्टिभर्सिटीको पार्टनरसिप बन्न सक्नुहुन्छ सो द्याट राइट सो म तपाईँहरूलाई यहाँ स्क्रिन सेयर गरेर अझ डिपली म तपाईँहरूलाई चाहिँ बुझाउन चाहन्छु राइट मेरो जर्नी आई स्टार्टेड uh, तपाईँको चाहिँ टु थाउजन्ड सेभेन्टिनको लास्टबाट मैले आफ्नो जर्नीमा तपाईँको चाहिँ के के गरेँ त्यो कुराहरू पनि सकेसम्म म तपाईँहरूलाई चाहिँ कभर गर्नेछु राइट सो तपाईँहरूले पक्कै पनि मेरो स्क्रिन देखिराख्नुभएको छ होला र सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई के गराउन चाहन्छु भने अवेर गराउन चाहन्छु right so scheme scam versus skill तपाईँको चाहिँ अनलाइनमा म जहिले पनि तपाईँको चाहिँ मेरो एपिसोडमा मेरो सेसनमा मैले कभर गरिराखेको छु there are two types of online business एउटा भनेको चाहिँ scheme Ponzi scheme scam business हुन्छ अर्को भनेको चाहिँ स्किल बेस्ड बिजनेस हुन्छ र तपाईँको मार्केटमा थुप्रै किसिमको स्किम स्क्याम भन्नाले तपाईँको चाहिँ अनलाइनमा चाहिँ इन्भेस्ट गर्नुहोस् तपाईँको दुई महिनामा चाहिँ तिन गुणा पैसा आउँछ अथवा चाहिँ छ महिनामा चाहिँ चार गुणा पैसा आउँछ अथवा चाहिँ बाह्र महिनामा चाहिँ पाँच गुणा पैसा आउँछ त्यो किसिमको विशेष गरेर स्किम बेस्ड प्रोग्राम पनि स्किम स्क्याम म चाहिँ त्यसलाई भन्छु त्यो किसिमको प्रोग्राम म्याक्सिमम् बजारमा फैलिएको हुन्छ र धेरै मानिसहरू मैले मिलियन त्यहाँ पैसा हालेको साथीहरू पनि मैले देखेको छु जसले गर्दाखेरि तपाईँहरू यो किसिमको अनलाइनमा एउटा अनलाइन बिग तपाईँको चाहिँ पैसा कमाउने ठाउँ चाहिँ हो तर लोभले तपाईँहरू जम्प चाहिँ नगर्नु होला र म तपाईँहरूलाई यो एकदमै अवेर गराइराखेको छु हामी विशेष गरेर मल्टिभर्सिटीमा जति पनि हामी पार्टनर छौँ साथीहरूले पनि विशेष गरेर अवेर गराइराख्नु भएको हुन्छ राइट नम्बर वान यो कुरा र हामी चाहिँ specially we focused on skills है पन्जी स्किम स्क्याममा तपाईँहरूले केही पनि सिक्नुहुन्न तपाईँको पैसा डुब्छ जान्छ द्याट्स इट राइट कति कुनै समय अब आउँछ पनि राइट जान्छ पनि सो त्यस्तोमा तपाईँ जुवा नखेल्नु होला स्किल बेस्ड प्रोग्राम भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले एकचोटि सिप सिकिसके पछाडि त्यसले लाइफ टाइम तपाईँलाई के दिन्छ रेभेन्यू दिन्छ इन्कम दिन्छ राइट तपाईँको स्किल्सलाई कसैले पनि खोज्दैन राइट सो जसरी अन्य पेसा जस्तै म इन्टरनेट मार्केटिङलाई इन्टरनेट बिजनेसलाई एउटा पेसा हो पिग इन्डस्ट्री हो भन्छु म तपाईँहरूलाई जसरी तपाईँहरूले अकाउन्टेन्ट पढ्नु होला पढ्नुभयो होइन पढ्नुभयो र गर्नुभयो दस बिस वर्ष पढ्नुभयो देन आफ्टर जब स्टार्ट गर्नुभयो जसरी तपाईँ एज अ डक्टर हुनुहुन्छ भने चाहिँ बिस पच्चिस वर्ष पढ्नुभयो इन्टर्नसिप गर्नुभयो जब स्टार्ट गर्नुभयो जसरी तपाईँले चाहिँ तपाईँको चाहिँ लयर अथवा अकाउन्टेन्ट अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ ब्याङ्कर हुनुहुन्छ होला होइन जसरी तपाईँले पन्ध्र बिस वर्ष पच्चिस वर्ष पढ्नुभयो जब स्टार्ट गर्नुभयो र त्यस पछाडि तपाईँले चाहिँ जब गरिराख्नु भएको छ होइन त्यो पेसा जस्तै हो इन्टरनेट बिजनेस इन्टरनेट मार्केटिङ पनि त्यस्तै एउटा पेसा हो होइन तपाईँले त्यो सिक्नुभयो र गरिराख्नु भएको छ so that you're making money र इन्टरनेट बिजनेस पनि त्यस्तै एउटा पेसा हो तर तपाईँले चाहिँ यहाँ चाहिँ त्यति लामो समय तपाईँले चाहिँ भनौँ न पढ्नु पर्दैन पन्ध्र बिस पच्चिस वर्ष पढ्नु पर्दैन जस्ट तपाईँले three months one year two year तपाईँले चाहिँ पढ्नुभयो भने तपाईँले इन्टरनेटमा एकदमै राम्रो चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ इन्कम जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ त्यो इन्डस्ट्री हो इन्टरनेट मार्केटिङ इन्डस्ट्री अर्को भनेको चाहिँ तपाईँले जति चाहिँ इन्भेस्ट गर्नुभएको छ लयर पढ्नका लागि अकाउन्टेन्ट पढ्नका लागि अथवा चाहिँ वाट गर्नका लागि त्यति धेरै तपाईँले यहाँ त्यति धेरै खर्च अथवा चाहिँ पढ्नका लागि खर्च गर्नु पर्दैन अथवा तपाईँले जति आफ्नो बिजनेस अन्य business hotel business cafe business restaurant business cloth shop business fancy shop business whatever तपाईँसँग भएको बिजनेसमा जति इन्भेस्ट गर्नुभएको छ त्यतिको इन्भेस्ट यो इन्टरनेट बिजनेसमा चाहिँ तपाईँले इन्भेस्ट गर्न पर्दैन तपाईँले मिनिममभन्दा मिनिमम इन्भेस्टमेन्टमा तपाईँले यो बिजनेसलाई स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तो इन्डस्ट्री हो इन्टरनेट मार्केटिङ इन्डस्ट्री त्यसैले पनि मैले विशेष गरेर भनिराखेको छु इन्टरनेट मार्केटिङ मार्केटिङ सिक्नुपर्ने one of the best chapter हो नेपालमा इन्टरनेट मार्केटिङ मार्केटर अथवा इन्टरनेट मार्केटिङ गर्ने सिकाउने कुनै पनि अहिलेसम्म चाहिँ त्यो किसिमको सिस्टम छैन but we are teaching people हामी सिकाइराखेका छौँ किनभने वी बिलिभ द्याट इन्टरनेट मार्केटरसँग यस्तो पावर छ संसारको इकोनोमीलाई एट्र्याक्ट गर्न सक्छ तपाईँहरूले मेरो आर्टिकल लास्ट टाइम एउटा चाहिँ मैले चाहिँ तपाईँको चाहिँ लेखेको छु होइन दुनियाँको अर्थतन्त्रलाई चाहिँ कसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ इन्टरनेट मार्केटरले चाहिँ एट्र्याक्ट गर्न सक्छ राइट अमेरिकामा जति पनि इन्टरनेट मार्केटर छन् नेपालमा छैन राइट वर्ल्डको sixty seven point seventy one inter point seventy one percent internet marketer कहाँ छन् त अमेरिकामा छन् सो कसरी चाहिँ उहाँहरूले तपाईँको चाहिँ वर्ल्डको इकोनोमीलाई चाहिँ ग्राप गरिराख्नु भएको छ भन्ने कुरा पनि मैले यो एपिसोड यो आर्टिकलमा लेखेको छु तपाईँहरूले मल्टिभर्सिटीको ब्लग सेक्सनमा गएर पढ्न पनि सक्नुहुन्छ जहाँ मैले केही सिकाएको स्टुडेन्टहरूले आफ्नो एक्सपिरियन्स पनि यहाँ सेयर गरेका छन् त्यो पावर इन्टरनेट मार्केटरसँग छ तपाईँहरू इन्टरनेट मार्केटिङ सिक्नुभयो र एज अ इन्टरनेट मार्केटर काम गर्नुभयो भने राइट सो धेरैजना कन्फ्युज पनि नहुनु होला ए आजभोलिको के छ भन्दाखेरि धेरै तपाईँको चाहिँ बाहिर मार्केटमा चाहिँ तपाईँको नेटवर्किङ डाइरेक्ट सेलिङ यो किसिमको मान्छेलाई जोइन गराउने सिस्टमको चाहिँ कन्सेप्टहरू पनि एकदमै व्यापक छ है इन्टरनेट मार्केटिङ त्यस्तो नेटवर्किङ चेन होइन तपाईँले इन्टरनेट मार्केटिङमा इन्टरनेट मार्केटिङसँग सम्बन्धित कुरा गर सिकेर इन्टरनेट मार्केटिङ गर्ने हो यहाँ तपाईँले कसैले एले एलाई बिले सिलाई त्यसरी चाहिँ जोइन गर्ने कुनै सिस्टम होइन यो एउटा चाहिँ तपाईँले चाहिँ इन्टरनेट मार्केटिङ सिक्ने र इन्टरनेट मार्केटिङ गर्ने राइट राइट जो मेरो मेरो बुझाइ के छ भने एटलिस्ट पनि यो कन्ट्रीमा ten thousand internet marketer produce भयो भने त्यसले हाम्रो कन्ट्रीलाई ठुलो ठुलो चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यहाँ इकोनोमिकल्ली सपोर्ट गर्न सक्छन् भन्ने मैले ठुलो विश्वास राखेको छु किनभने एज अ इन्टरनेट मार्केटर नेपालमा बसेर तपाईँको चाहिँ युएस डलर कमाउन सकिन्छ एज अ इन्टरनेट मार्केटर नेपालमा बसेर तपाईँको चाहिँ युरो कमाउन सकिन्छ त्यो पोटेन्सियल त्यो पावर इन्टरनेट मार्केटरसँग छ रादर देन तपाईँको चाहिँ लयर डक्टर इन्जिनियर एउटा कन्ट्रीमा रुमर गरिराखेको हुन्छ इकोनोमीलाई त्यही सराउन्ड गरिराखेको हुन्छ तर इन्टरनेट मार्केटरसँग त्यो पावर छ राइट सो त्यो कारणले गर्दा पनि इन्टरनेट मार्केटिङ मैले विशेष गरेर सिकाउन मन पराउँछु र तपाईँको चाहिँ सिक्नुहोस् भन्छु right so we go direct हामी टपिकमै जम्प गरौँ सो स्किल्स इन्टरनेट मार्केटिङमा सिक्ने हो सिप सिक्ने हो लाइफ टाइम काम लाग्छ जिन्दगीभरि काम लाग्छ कस्तो कस्तो स्किल्स हुन्छ म तपाईँलाई सेयर पनि गर्छु सो अब हामी जाउँ तपाईँको चाहिँ योभन्दा अगाडि जाउँ इन्टरनेट बिजनेसमा चाहिँ के गर्ने त होइन धेरैको प्रश्न हुन्छ इन्टरनेट मार्केटिङमा गर्ने चाहिँ के होइन इन्टरनेट बिजनेसमा तपाईँले डिफ्रेन्ट लेभलको बिजनेस अपरेट गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि तपाईँलाई केही न केही तपाईँको बेसिक टु इन्टरमिडिएट नलेज जान्न जरुरी छ है त्यही जान्नुहोस् भनेर नै मैले विशेष गरेर ninety five forty five ninety डेजको चाहिँ ट्रेनिङ सेसनहरू अर्गनाइज गरिराखेको छु मल्टिभर्सिटी म लगायत मल्टिभर्सिटीको अन्य साथीहरूले पनि डिफ्रेन्ट लेभलमा ट्रेनिङ अर्गनाइज गरिराख्नु भएको छ सबभन्दा फर्स्ट पार्टमा भनेको हामी जस्तो इन्टरनेट बिजनेसमा हामीले गर्न सक्ने भनेको चाहिँ अनलाइन ड्रप सिपिङ बिजनेस है यो यस्तो एउटा इन्डस्ट्री हो बिलियन डलरको इन्डस्ट्री हो तपाईँले चाहिँ यहाँ अहिले नै तपाईँले आफ्नै गुगल छ सबैसँग गुगल छ तपाईँले चाहिँ गुगलमा गएर टाइप गर्नुहोस् तपाईँको चाहिँ drop shipping drop shipping market cap होइन संसारमा चाहिँ ड्रप सिपिङले चाहिँ कति चाहिँ मार्केट क्याप ओगटेको छ त यो ट्रिलियन डलरको इकोनोमीमा चाहिँ ड्रप सिपिङले चाहिँ कति पर्सेन्ट चाहिँ तपाईँको चाहिँ मार्केट क्याप ओगटेको छ भनेर तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने the global drop shipping market was valued at one fifty five one hundred fifty five point six billion in twenty twenty one र and is projected to reach 1670.1 billion by twenty thirty one आज तपाईँको चाहिँ ड्रप सिपिङ यो एउटा हेर्नुहोस् है इन्टरनेट बिजनेसको एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो ड्रप सिपिङ भन्ने साइटले तपाईँको चाहिँ वर्ल्डको इकोनोमीको चाहिँ कति ओगटेको छ one hundred fifty five point तपाईँको चाहिँ one hundred fifty five billion ओगटेको छ आजको समयमा र यसको टार्गेट के छ त तपाईँको चाहिँ अबको ट्वेन्टी ट्वेन्टी एटमा भनेको ट्वेन्टी एट भनेको अबको पाँच वर्ष पछाडि चाहिँ sixteen hundred seventy one billion पुग्ने लक्ष्य छ भनिसके पछाडि तपाईँ हेर्नुहोस् त मल्टिभर्सिटीबाट इन्टरनेट मार्केटिङमा तपाईँले ड्रप सिपिङ मात्र बिजनेस गर्नुभयो भने त्यो इन्डस्ट्रीमा तपाईँले काम गर्ने हो राइट त्यो इन्डस्ट्री त्यो बिलियन डलरको इन्डस्ट्रीमा रहेर इन्टरनेट बिजनेस गर्ने हो काम गर्ने हो यस्तै अर्को तपाईँको चाहिँ तपाईँले अब यो इन्टरनेट मार्केटिङ गरिसके सिकिसके पछाडि गरिसके पछाडि you can do e commerce business e कमर्सको चाहिँ कति ठुलो स्कोप छ भन्ने कुरा त मैले तपाईँहरूलाई पक्कै पनि सेयर गर्नु आवश्यक छ जस्तै लाग्दैन किनभने आजको सबैभन्दा richest person Jeff Bezos e commerce बिजनेसबाट बिलोङ्स गर्छ अलिबाबा तपाईँको चाहिँ इ कमर्स बिजनेसबाट बिलोङ गर्छ भनिसके पछाडि मलाई लाग्छ तपाईँहरूलाई चाहिँ इ कमर्स कति ठुलो छ भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई सेयर गर्नु आवश्यक छैन इन्टरनेट बिजनेसमा यस तपाईँले तपाईँको चाहिँ आफ्नो बिजनेस छ क्लोथ सप छ होटल छ अथवा चाहिँ रेस्टुरेन्ट छ फ्यान्सी सप छ अथवा चाहिँ पार्लर सप छ अथवा चाहिँ बुटिक छ तपाईँले इ कमर्स सिस्टममा तपाईँले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ ढाल्न सक्नुहुन्छ इन्टरनेट बिजनेसमा राइट सो इन्टरनेट बिजनेसमा इ कमर्स बिजनेस जाइन्ट एउटा चाहिँ बिजनेस हो सो तपाईँले यो बिजनेस पनि गर्न सक्नुहुन्छ अर्को भनेको चाहिँ तपाईँको ब्लक चेन टेक्नोलोजी र इन्भेस्टमेन्टसँग सम्बन्धित इन्टरनेट बिजनेसमा मल्टिभर्सिटीमा तपाईँ आबद्ध भइसके पछाडि यो कुरा पनि तपाईँले ट्रेनिङ पाउनुहुन्छ तपाईँहरूलाई थाहा छ थाहा छैन मल्टिभर्सिटीसँग दर्जनौँ इन्स्ट्रक्टर हुन्छ म विशेष गरेर अफिलिएट बिजनेस विशेष गरेर मैले तपाईँहरूलाई ट्रेनिङ गर्छु भने हाम्रो ब्लक चेन ब्लक चेनसँग सम्बन्धित पढाउने अर्कै के अरे चाहिँ इन्स्ट्रक्टर हुनुहुन्छ ट्रेनर हुनुहुन्छ तपाईँको चाहिँ यो इकमर्ससँग सिकाउने ट्रेनर अरू नै सर हुनुहुन्छ तपाईँको चाहिँ यो ड्रप सिपिङसँग सिकाउने अरू नै तपाईँको चाहिँ सरहरू हुनुहुन्छ इन्स्ट्रक्टरहरू हुनुहुन्छ सो मल्टिभर्सिटीमा तपाईँ इन्टर गरिसके पछाडि यो कुनै पनि कुनै पनि इन्डस्ट्रीमा तपाईँ छिर्न सक्नुहुन्छ right so like block chain technology अबको म तपाईँको चाहिँ यो कुरा गऱ्यो भने तपाईँको यो यति लामो च्याप्टर हो तपाईँको चाहिँ फाइभ मन्थ्सको कोर्स हुन्छ ब्लक चेनको होइन अबको हाम्रो वर्ल्ड यहाँ ड्राइभ हुँदैछ तपाईँको चाहिँ अब सिर्फ यो प्रश्न सोध्न जरुरी छ कि तपाईँले अथवा तपाईँको सराउन्डिङमा इन्टरनेट बिजनेसलाई मैले क्याचअप गर्ने कि नगर्ने क्याचअप गऱ्यो भने अबको टेन इयर्सको इन्टरनेटको पावर के हुन्छ र मैले क्याचअप गरिनँ भने मेरो लाइफ अनि मेरो फ्यामिली मेरो बिजनेस कहाँ हुन्छ त्यो एकदमै सोध्न आवश्यक छ राइट सो वेब वान आयो जहाँ चाहिँ तपाईँको read web web two point O आयो जहाँ चाहिँ रिड एन्ड राइट अब वेब थ्री आउँदैछ जहाँ चाहिँ तपाईँको read write and own right यो ब्लक चेन टेक्नोलोजीमा त्यही कन्सेप्ट जाँदैछ है ट्रिलियन डलरको सबैभन्दा फास्टेस्ट टु थाउजन्ड नाइन अराउन्डबाट स्टार्ट भएको सबैभन्दा फास्टेस्ट ग्रोइङ इन्डस्ट्री तपाईँको चाहिँ ब्लक चेन इन्डस्ट्री भनेको छ राइट सो तपाईँहरूले यहाँ पनि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ काम गर्न सक्नुहुन्छ इन्टरनेटमा र पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ राइट अब नेक्स्टमा भनेको तपाईँले चाहिँ यदि तपाईँले मल्टिभर्सिटीमा भएको स्किल्स है स्किल्स इन्टरनेट अनलाइनसँग सम्बन्धित स्किल्स भनेको के हो त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ विशेष गरेर डिजिटल मार्केटिङसँग सम्बन्धित कुराहरू हुनसक्छ राइट डिजिटल मार्केटिङसँग सम्बन्धित कुराहरू जस्तो Facebook promotion marketing content marketing content writing तपाईँको चाहिँ भिडियो एडिटिङ तपाईँको चाहिँ विशेष गरेर ग्राफिक्स डिजाइन तपाईँको चाहिँ Google paid marketing right SEO search engine optimization त्यो सँगसँगै चाहिँ युट्युब मार्केटिङ यो कुरा भनेको के हो त तपाईँको स्किल्स हो web design right web design app design यो के हो त तपाईँको स्किल्स हो यो स्किल्सलाई तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ मल्टिभर्सिटीमा यो स्किल्स तपाईँले सिक्नुभयो भने होइन यो स्किल्स सिक्नुभयो भने तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भोलि फ्रिल्यान्सिङ तपाईँले चाहिँ अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ राइट फाइबरमा गर्न सक्नुहुन्छ अपवर्कमा गर्न सक्नुहुन्छ फ्रिल्यान्स तपाईँले चाहिँ फ्रिल्यान्सर डट कममा गर्न सक्नुहुन्छ राइट हामीसँग त्यो इन्स्ट्रक्टर फ्रिल्यान्सिङमा तपाईँलाई A to Z skills develop गर्नेदेखि लिएर तपाईँले अप्लाई गर्ने प्रोजेक्ट पाउनेसम्म तपाईँले यो कुरा पनि मल्टिभर्सिटीबाट सिक्न सक्नुहुन्छ राइट यो कुरा पनि तपाईँले सिक्न सक्नुहुन्छ सो फ्रिल्यान्सिङ तपाईँले इन्टरनेटमा फ्रिल्यान्सिङ बिजनेस पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ अर्को भनेको तपाईँले अनलाइनमा के गर्न सक्नुहुन्छ भने यो बाहेक अरू पनि मैले एड गर्न चाहेँ जस्तो ब्लगिङ तपाईँले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ ब्लग एडसेन्स एप्रुभ गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो मैले गर्छु तपाईँको चाहिँ ब्लग एडसेन्स छ फिफ्टी इन्कम स्ट्रिम्स के हो त यो मेरो ब्लग सेक्सन हो यहाँबाट मैले चाहिँ के गर्छु एडसेन्स गरेर चाहिँ पैसा कमाउँछु यस्तै तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नै एडसेन्स बनाउन सक्नुहुन्छ र अनलाइनबाट एडसेन्सबाट पनि महिनामा लाखौँ कमाउने हाम्रै सर्कलमा हुनुहुन्छ हाम्रै साथी सर्कल हुनुहुन्छ सो तपाईँहरू पनि यो गर्न सक्नु सक्नुहुन्छ भनेर हामीले विशेष गरेर ट्रेनिङ अर्गनाइज गर्छौँ राइट सो तपाईँहरू आफै प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ भने त तपाईँहरूको इच्छा हो तपाईँ मेन्टरसिप लिएर गाइडेन्स लिएर बढ्नु बढ्छु भन्नुभयो भने तपाईँले मल्टिभर्सिटीको सिस्टम सफ्टवेयरबाट तपाईँले यो कुरा गर्न सक्नुहुन्छ र सहज रूपमा तपाईँले त्यो एचिभ गर्न सक्नुहुन्छ अर्को कुरा भनेको विशेष गरेर अनलाइनमा एक्स्ट्रा मैले तपाईँलाई एड गर्नु पर्दाखेरि युट्युब एडसेन्स हेर्नुहोस् त आज युट्युबबाट तपाईँको लाखौँ कमाइ गर्ने साथीहरू तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ होला नेपालमै नेपालबाटै पनि लाखौँ गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ लास्ट टाइम मात्र मैले विशेष गरेर एकजना सरको तपाईँको चाहिँ मेरो युट्युब च्यानलमा पनि छ होइन मल्टिभर्सिटीमा नि अपडेट छ युट्युबबाट नेपालबाटै डेढ लाख दुई लाख कमाउने साथीहरू पनि हुनुहुन्छ अर्को भनेको युट्युबिङ पनि के हो त अनलाइनसँग सम्बन्धित काम नै हो तपाईँहरूले युट्युबमा पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ युट्युब बिजनेस पनि अनलाइनमा गर्न सक्नुहुन्छ राइट सो यो किसिमको डिफ्रेन्ट तपाईँको चाहिँ अनलाइनमा गर्ने सम्पूर्ण कामहरू चाहिँ एकै ठाउँबाट इन अ वान प्लेटफर्मबाट तपाईँले पहिलो कुरा सिक्न सक्ने दोस्रो कुरा तपाईँले चाहिँ काम गर्न सक्ने कमाउन सक्ने र तपाईँसँग भएको आफ्नो क्षमतालाई पनि अर्को मैले थप्न चाहेँ अनलाइनमा आफ्नो स्किल्सलाई मोनिटाइज गरेर पनि तपाईँले चाहिँ प्यासिभ इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ राइट प्यासिभ इन्कम के हो भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नु भएको छैन भने कमेन्ट गर्नुहोला राइट कमेन्ट गर्नुहोला तपाईँहरूलाई चाहिँ प्यासिभ इन्कमको म डिस्क्रिप्सनमा भिडियो पनि लिभ गरिदिनेछु राइट सो जहाँबाट तपाईँले चाहिँ मजाले प्यासिभ इन्कमको विषयमा बुझेर पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ अनलाइनमा अर्को भनेको चाहिँ पैसा कमाउने माध्यम भनेको आफ्नो स्किल्सलाई मोनिटाइज गरेर पनि तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ राइट यो कुराहरू सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ मल्टिभर्सिटीले तपाईँलाई एभाइलेबल गराउँछ राइट यो तपाईँलाई मल्टिभर्सिटीले एभाइलेबल गराउँछ यहाँको skills Facebook marketing YouTube marketing तपाईँको चाहिँ TikTok marketing email marketing LinkedIn marketing Twitter marketing right Facebook marketing Google marketing right यो कसको लागि इम्पोर्टेन्ट छ विशेष गरेर फ्रिल्यान्सिङ गर्ने साथीहरूको लागि इम्पोर्टेन्ट छ होइन त्यो कुरा सिक्नका लागि राइट भने अर्कोतर्फ तपाईँको एडिटिङ ग्राफिक्स डिजाइन यो विशेष गरेर स्टुडेन्ट हाउसवाइफ तपाईँको चाहिँ अनइम्प्लोइडको लागि युजेबल छ भने सिकेर काम गर्नको लागि भने यही कुरा यही अल्गोरिदमले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा हाम्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ बिजनेस ओनरहरूलाई के छ त युजफुल छ यो कुरा बुझेर तपाईँले आफ्नो बिजनेसमा यही कुरा चाहिँ आफैले सिकेर गरे पनि भयो नभए तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ अरू एक्सपर्ट साथीहरूलाई चाहिँ हायर गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो बिजनेसलाई नेक्स्ट लेभलमा तपाईँले लान सक्नुहुन्छ राइट अर्को भनेको तपाईँको विशेष गरेर जब होल्डरहरू जो हुनुहुन्छ तपाईँहरूले पनि एक्स्ट्रा सिकेर यो रिलेट कुनै पनि यो सम्बन्धित drop shipping e commerce blockchain technology forex freelancing होइन तपाईँको चाहिँ आफ्नो स्किल्स मोनिटाइजेसनलाई लिएर तपाईँहरूले काम गर्न सिक्नुहुन्छ मल्टिभर्सिटीमा राइट कुनै पनि सेक्टरमा भने इन्भेस्टरहरूले विशेष गरेर हामीले इन्भेस्टरहरूको लागि ट्रेनिङ हामीले डिजाइन गरेका छौँ एउटा भनेको चाहिँ एडभान्स स्टक मार्केट ट्रेनिङ जहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ लाइफलाइन कोच हुन्छ तपाईँको पर्सनल्ली तपाईँले गर्नुहुन्छ भने अर्को लाइफलाइन कोच हुन्छ राइट भने अर्कोतर्फ के छ त भन्दाखेरि तपाईँको यही सेक्टरमा एउटा चाहिँ मिसन मिलिनियर भन्ने चाहिँ तपाईँको चाहिँ ट्रेनिङ इन्क्लुड छ जहाँबाट चाहिँ जहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ विशेष गरेर आफ्नो बिजनेस आफ्नो पैसालाई कसरी चाहिँ अझ ऱ्यापिड ग्रोथ गर्ने भन्ने चाहिँ मिसन मिलिनियरमा चाहिँ ट्रेनिङ छ सो यो ट्रेनिङलाई तपाईँले प्रयोग गरेर के गर्नु सक्नुहुन्छ इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ राइट पक्कै पनि तपाईँ क्लियर हुनुहुन्छ होला दोज आर द थिङ तपाईँले चाहिँ मल्टिभर्सिटीबाट पाउने ट्रेनिङ अब फर्दर म तपाईँहरूलाई सिस्टम कसरी एक्सेस गर्ने तपाईँहरूले चाहिँ कसरी चाहिँ सफ्टवेयर कस्तो सफ्टवेयरहरू तपाईँले पाउनुहुन्छ भन्ने कुरा म तपाईँलाई अगाडि बढाउँछु है सिकाउँछु त्यो विषयमा पनि त्योभन्दा अगाडि केही कुराहरू हामी हेरौँ यो किसिमको अनलाइन तपाईँले चाहिँ काम गर्न सक्नुहुन्छ भने अब कसरी चाहिँ आफ्नै चाहिँ अनलाइन बिजनेस सुरु गर्ने होइन राइट आफ्नै चाहिँ कसरी चाहिँ अनलाइन बिजनेस सुरु गर्ने कसरी चाहिँ अनलाइन चाहिँ तपाईँले चाहिँ पैसा कमाउने यो कुराहरू म फर्दर तपाईँहरूलाई चाहिँ सेयर गर्न चाहन्छु त्यसको लागि अगाडि बढ्ने क्रममा चाहिँ म तपाईँलाई यो सेयर गर्न चाहन्छु सबभन्दा फर्स्टमा अघि पनि मैले तपाईँहरूलाई आफ्नो इन्ट्रोडक्सन तपाईँहरूलाई सेयर गरिसकेँ मेरो नाम साइमन राई भनेर मैले तपाईँहरूलाई भनिसकेँ र यो ट्रेनिङ अति नै इम्पोर्टेन्ट छ अलिकति लामो चाहिँ हुन्छ पक्कै पनि तपाईँहरू केही गर्न चाहनुहुन्छ भने लाइफमा इन्टरनेट यो मैले भनेको अप्सनलाई तपाईँले लिएर काम गर्नुहुन्छ भने यु हेभ तपाईँको चाहिँ एकदमै बिग पोटेन्सियल है तपाईँले अब ड्रप सिपिङको यति चाहिँ मार्केट क्याप हेर्नुभयो होइन तपाईँको चाहिँ ब्लक चेन होइन अघि मैले जुन ब्लक चेनको कुरा गरेँ होइन ब्लक चेनले आज टोटल मार्केट क्याप कति चाहिँ ओगटेको छ होइन तपाईँले चाहिँ सर्च गर्न सक्नुहुन्छ ट्रिलियन छ ट्रिलियनमा चाहिँ यसले चाहिँ मार्केट क्याप ओगटेको छ यहाँ ठ्याक्कै बिलियनमा मात्र देखाइराखेको छ तर यो ट्रिलियन डलरमा चाहिँ यसको चाहिँ मार्केट क्याप छ तपाईँहरूले चाहिँ त्यहाँ गुगल आउट गर्नु होला ट्रिलियन डलरको इन्डस्ट्री हो है ब्लक चेनको कुरा गरेँ अर्को त्यस्तै मैले तपाईँलाई चाहिँ डिजिटल मार्केटिङ डिजिटल मार्केटिङको मार्केट क्याप हेर्नुहुन्छ भने तपाईँको आज कति छ three hundred twenty one billion US market cap होइन यसले चाहिँ ओगटेको छ डिजिटल मार्केटिङ त्यस्तै तपाईँको चाहिँ अर्को मैले तपाईँलाई भने होइन अफिलिएट अफिलिएट बिजनेसलाई चाहिँ कति चाहिँ मार्केट क्याप ओगटेको छ भने तपाईँको चाहिँ सेभेन्टिन बिलियन प्लसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ मार्केट क्याप ओगटेको छ होइन अब युट्युबको एडसेन्सको ब्लग एडसेन्सको हेर्नुहुन्छ भने यो मार्केट क्याप कति छ तपाईँहरूले आफै चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ हामीले काम गर्ने भनेको यो मार्केट क्यापभित्र हो राइट यो मार्केट क्यापभित्र हो अब सो सुरुबाट मेरो इन्ट्रोडक्सन फेरि पनि दिन चाहेँ साइमन राई मेरो नाम साइमन राई र मैले भनिहालेँ टु थाउजन्ड एटिनबाट म कन्टिन्युसली अनलाइन इन्डस्ट्रीमा काम गरिराखेको छु र जो साथीहरू मसँग अपडेटेड हुनुहुन्छ पक्कै पनि तपाईँहरूले देखि पनि राख्नुभएको छ र अपडेट पनि हुनुभएको छ होला र अफिलिएट बिजनेस गरेर मैले विशेष गरेर ओभर फिफ्टी थाउजन्ड डलर भनेको पचास लाखदेखि साठी लाख साठी पैँसठी लाखको चाहिँ अफिलिएट बिजनेस गरेर मैले अर्निङ गरिसकेको छु सो द्याट त्यही कारणले गर्दा पनि मैले तपाईँहरूलाई यहाँ गाइड गर्न चाहिँ एबल छु जस्तो लाग्छ यो यही एक्सपिरियन्सहरूले गर्दाखेरि मैले लाइफलाइन कोच मैले आफैले पनि लिएको छु यो फरेक्स ट्रेनिङमा मैले लिन्छु र फरेक्स ट्रेनिङमा विशेष गरेर एभरेजमा मेरो फोर्टी फिफ्टी फिफ्टी फाइभ डलरसम्म मैले इन्कम जेनेरेट गरिराखेको छु आजको दिनमा मेरो अनलाइन इन्कम चाहिँ यही नै हो है तपाईँहरूको फर्स्ट चाहिँ अफिलिएट बिजनेस गर्छु अर्को चाहिँ मैले फरेक्स ट्रेडिङ गर्छु अर्को भनेको चाहिँ युट्युब एडसेन्स मैले विशेष गरेर मेरो केही केही च्यानलहरू छन् होइन साइमन राई मेरो प्रडक्सन लगायतको केही च्यानलहरू छ जहाँबाट मैले युट्युबबाट एडसेन्स इन्कम गर्छु अर्को ब्लग एडसेन्स मैले अघि तपाईँहरूलाई सेयर गरिसकेँ सो यो तपाईँहरूले पनि गर्न सक्नुहुन्छ राइट यो तपाईँहरूले पनि गर्न सक्नुहुन्छ so that I'm sharing with you है अर्को भनेको चाहिँ मैले ब्लक चेनमा म आफै पनि अहिले लाइफलाइन कोच मल्टिभर्सिटीमा नै रहनु रहनुभएको लाइफलाइन कोचको सपोर्टद्वारा मैले काम गर्दैछु स्टक मार्केट र यो ब्लक चेनमा किनभने सबै सेक्टरमा मेरो एफिलिएट बिजनेसको सेक्टर भएको हुनाले सबै सेक्टरमा चाहिँ म एक्लै मास्टर गर्छु भनेर त्यो सम्भव हुँदैन मैले अरू गुरुहरूको अरू मेन्टरहरूको सपोर्टले पनि के गर्न सक्छु मैले पैसा कमाउन सक्छु सक्छु भने वाइ नट तपाईँहरूले यो अर्को एडभान्टेजेस भनेको तपाईँहरूले पनि गर्ने यही नै हो तपाईँहरूले आफ्नै दिमागले मात्र पनि पैसा कमाउनुपर्छ भन्ने छैन you can take mentor lifeline coach so that you can make money right so block chain इन्डस्ट्रीमा पनि मैले विशेष गरेर काम गर्दैछु गरिराखेको छु बिफोर जम्प है तपाईँ पनि धेरैजना साथीहरूलाई त थाहा छ होइन आई केम फ्रम एकदमै जेरो लेभलबाट एकदमै टु थाउजन्ड सेभेन्टिनमा मैले जब चाहिँ बिजनेस गर्दै थिएँ आई केम भेरी तपाईँको चाहिँ जेरो लेभलबाट है एउटा चाहिँ लोनबाट आफ्नो करियर स्टार्ट गरेको थिएँ र एकदमै सानै लेभलमा मैले सेल्फ आफै केही गर्नुपर्छ सेल्फ सर्भाइभ हुनुपर्छ भनेर फर्स्ट टाइम मैले एकदमै त्यो पेन हुन्छ नि राइट भारी बोकेको छु होइन फोर्टिन इयर्सबाट र तपाईँको चाहिँ क्लास एटबाट मैले सेल्फ आफै चाहिँ सर्भाइभ हुँदै होइन तपाईँको चाहिँ सबै कुरा आफैले गर्दै त्यसरी लाइफलाई अगाडि बढाएको मान्छे हो म र तपाईँको मैले एभ्री सेक्टरमा काम गरेको छु आई वर्क एज अ तपाईँको चाहिँ स्विपर भएर नि काम गरेको छु डिसवासर भएर काम गरेको छु एट द एज अफ तपाईँको चाहिँ यो सिक्सटिन सेभेन्टिनको इयर्समा हेर्ने हो भने त्यसरी मैले आफ्नो सर्भाइभलको लागि काम गरेको छु मैले त्यसरी जब गरेको छु यो मेरो ब्लरमा आएको छ दिस इज मी होइन I work as a barista होइन तपाईँको चाहिँ कफी मेकरको रूपमा होइन स्वेपर हुँदै डिसवासर हुँदै तपाईँको चाहिँ कफी बनाउने त्यस्तो स्ट्रगल फेज मेरो चल्दै थियो वेन आई वाज तपाईँको चाहिँ टु थाउजन्ड सेभेन्टिन अगाडि होइन तपाईँको चाहिँ सेभेन्टिन अराउन्डमा राइट त्यस्तो स्ट्रगल चल्दै थियो एन्ड देन तपाईँको चाहिँ यो कुराहरू मैले गरेर लाइफलाई अगाडि बढाउने क्रममा होइन यसरी नै लाइफहरू अगाडि बढ्दै गयो र आई आस्ट माइसेल्फ कि यतिमै लिमिट हुने कि यो सीमित समयमा अनलिमिटेड काम गर्ने द्याट इज द थिङ अनि म तपाईँहरूलाई पनि सोध्न चाहन्छु if you are student job holder अथवा चाहिँ तपाईँ हाउसवाइफ अथवा अनइम्प्लोइड हुनुहुन्छ भने what's the your next target यहाँ right you have you have maybe seventy years maybe eight years होइन यो समयमा चाहिँ समथिङ हामीलाई चाहिँ गडले केही एचिभ गर भनेर पठाउनु भएको छ राइट सो त्यो टार्गेट तपाईँले बोक्नु भएको छ कि छैन मैले चाहिँ जहिले पनि आफूले आफूलाई सोध्थेँ यु हेभ टु आस्क सफल मान्छेले जहिले पनि सफल क्वेसन आफूलाई सोध्छ यु हेभ टु आस्क मैले आफूलाई सोधेँ र मैले आफूलाई सोधिसके पछाडि हाउ आई स्टार्ट नेक्स्ट होइन सधैँ बोसको प्रेसरमा सधैँ अरूको के अरे एउटा फिक्स टाइममा काम गर्नु परेको छ प्रेसरमा काम गर्नु परेको छ so I decided to jump into internet marketing industry right so तपाईँहरू पनि आफ्नो व्यवसाय गरिराख्नु भएको छ भने त्यो व्यवसायलाई अब नेक्स्ट लेभलमा लाने कि नलाने होइन इन्टरनेट मार्केटिङसँग जोडेर भोलिको अबको आउने तपाईँको आफ्नो फ्यामिली आफ्नो चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेक्स्ट जेनेरेसनलाई त्यो टेक्नोलोजीसँग एडप्ट गरेर चाहिँ सुम्पने कि नसुम्पने भन्ने कुरा हो राइट अथवा चाहिँ इन्भेस्टिङ नै गरिराख्नु भएको छ भने तपाईँले राइट इन्भेस्टमेन्ट गरिराख्नु भएको छ कि छैन भोलिको अपकमिङ जेनेरेसनले तपाईँलाई चाहिँ वाट इफ होइन तपाईँको त्यो कुराहरू एनालाइसिस गर्दाखेरि राइट तपाईँ चाहिँ राइट ठाउँमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न त्यो we have to ask our self है I have to ask my self you have to ask yer self first right when we asked जे हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ एन्सर पाउँछौँ त्यही कुरा गर्ने हो राइट अन्तिममा गर्ने भनेको आफ्नो राइट तपाईँमा जे एन्सर आउँछ त्यो कुरा गर्ने हो राइट तपाईँले एबिसिडीले गर भनेर त्यो भनेर तपाईँले गर्नुहुन्न राइट मैले गर्ने होइन तर we have to ask right questions सफल मान्छेले जहिले पनि सोध्ने नै हो so I ask myself and inter into affiliate business सबभन्दा फर्स्टमा अफिलिएट बिजनेसमा मैले इन्टर गरेको मेरो फर्स्ट र म एकदमै लकी ठान्छु कि म अफिलिएट बिजनेसबाट यहाँ इन्टर हुन पाएको हुनाले गर्दा नै आज मैले धेरै कुराहरू बुझ्न पाएको सायद मैले डिजिटल मार्केटिङबाट ड्रप सिपिङबाट मैले इन्टर गरेको भए यति धेरै कुराहरू मैले बुझ्दिनँ थिएँ होला होइन पक्कै पनि बुझ्दिनँ थिएँ र जो जो साथीहरू इन्टरनेट बिजनेसमा जम्प गर्न चाहनुभएको छ ती साथीहरूलाई म विशेष गरेर अफिलिएट बिजनेसबाट आफ्नो करियरलाई अगाडि बढाउनुहोस् भन्छु कि large of thing you you learn बिजनेसको बारेमा सिक्न पाइने तपाईँको चाहिँ टेक्नोलोजीको विषयमा सिक्न पाइने डिजिटल मार्केटिङको फुल्ली तपाईँको चाहिँ कुराहरू सिक्न पाइने सबै प्याकेज चाहिँ तपाईँको चाहिँ इन्टरनेट बिजनेसको चाहिँ एउटा चाहिँ अफिलिएट बिजनेस हो भन्ने मलाई पर्सनल्ली फिल भएको छ एज एन इन्टरनेट मार्केटर है as an internet marketer so तपाईँहरू पनि अफिलिएट बिजनेसबाट सुरु गर्दा अझ बेस्ट भन्छु होइन तपाईँहरूले सुरु गर्न त तपाईँहरूले अन्य drop shipping AdSense YouTube whatever तपाईँ ब्लक चेनबाट नि गर्न सक्नुहुन्छ तर सबभन्दा बेस्ट यहाँबाट इन्टर गर्दा बेस्ट भन्ने मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ एज एन एक्सपिरियन्स यो मेन्टर म तपाईँहरूलाई चाहिँ सजेस्ट गर्न चाहन्छु राइट यहाँबाट सजेस्ट गर्न चाहन्छु वेन आई स्टार्ट मैले त्यो समयमा सुरु सुरु गरिराख्दाखेरि I had no technical skill होइन म कुनै कम्प्युटर ब्याकग्राउन्डबाट पढेर आएको मान्छे होइन होइन कपी पेस्ट गर्न आउँदैन थियो right no technical skills no communication skills म इन्ट्रोभर्ट मान्छे हो स्टिल पनि होइन न मसँग कुनै डिजिटल मार्केटिङसँग सम्बन्धित आइडियाजहरू थियो यो सबै म चाहिँ यो अन द वे जर्नीमा चाहिँ मैले चाहिँ सिकेर गरेको छु राइट स्टिल पनि कति टफ कुराहरू मैले सिक्दैछु होइन ब्लक चेनको कुराहरू मैले सिक्दैछु I have no technical skills no communication skills no marketing skills होइन इभन दो बिजनेस स्टार्ट गर्नका लागि नो मनी राइट जेरो जेरोबाट कसरी सुरु गरेँ त होइन त्यो जर्नी म तपाईँहरूलाई सेयर गर्न चाहन्छु होइन डेप्ट वान लाख डेप्टबाट त्यो समयमा मैले वान लाख लोनबाट I decided to start this journey तपाईँले भित्रैबाट बर्निङ डिजायर छ भने यु क्यान स्टार्ट विथ हेर्नुहोस् त तपाईँको चाहिँ व्यवसाय गरिराख्नु भएको छ भने तपाईँहरूको लागि हेर्नुहोस् तपाईँको चाहिँ बिस पचास हजार एक लाख ठुलो कुरा होइन होइन ठुलो कुरा होइन डेफिनेटली तपाईँको बिजनेसलाई ग्रोथ गर्छ तपाईँको लाइफ फ्यामिलीलाई ग्रोथ गर्छ यो ठुलो कुरा होइन इन्भेस्टरको लागि त झन् केही होइन भने तपाईँहरू स्टुडेन्ट अथवा अनइम्प्लोइड अथवा चाहिँ तपाईँ हाउसवाइफ हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँको चाहिँ यो ठुलो चाहिँ होइन तपाईँले लाइफमा तिस पचास हजार मात्र कमाउनुहुन्छ र जिन्दगीभरिमा वान लाख मात्र कमाउनुहुन्छ र जिन्दगीभरिमा सोध्नुहोस् त राइट सो अन्य बिजनेस गर्दाको केसमा युनिट फाइभ टेन लाक्स होइन you need five ten lakhs internet business यस्तो अपर्च्युनिटी हो होइन मैले इन्टरनेट मार्केटिङसँग सम्बन्धित पुस्तक पनि तपाईँहरूलाई एट द इन्ड कहाँ पाइन्छ म तपाईँहरूलाई चाहिँ सेयर गर्नेछु इन्टरनेट बिजनेस एकदमै मिनिमम भन्दा मिनिमम तपाईँहरूले चाहिँ इन्भेस्टमेन्टमा तपाईँहरूले चाहिँ स्टार्ट गर्न सक्ने बिजनेस हो भन्ने मैले भोगेको छु मैले अनुभव गरेको छु होइन मैले आफ्नो जर्नी सुरुवात गर्दाखेरि इन्टरनेट बिजनेस गर्नका लागि के चाहिने रहेछ ल्यापटप त चाहिने रहेछ मोबाइल चाहिने रहेछ वाइफाई चाहिने रहेछ द्याट्स इट होइन हाम्रो अफिस भने पनि हाम्रो इज एन्ड एभ्री कुरा नै त्यति रहेछ so that you can work from anywhere तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ नेपालको चाहिँ पोखरा बस्नुहोस् काठमाडौँ बस्नुहोस् कुनै चाहिँ मुस्ताङ बस्नुहोस् तपाईँ चाहिँ धरान बस्नुहोस् इलान्जामा बस्नुहोस् अथवा चाहिँ तपाईँ चाहिँ थाइल्यान्ड बस्नुहोस् तपाईँ चाहिँ मलेसिया बस्नुहोस् तपाईँ चाहिँ साउथ अफ्रिका बस्नुहोस् नो म्याटर राइट सो सबभन्दा यो इक्विपमेन्ट्स तपाईँले म्यानेज गर्नको लागि you have to invest at least पनि पचास साठी हजार एक लाख होइन अनि अर्को कुरा भनेको तपाईँको चाहिँ सिस्टम र software software training lifeline coach एकदम इम्पोर्टेन्ट छ कसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ लाइफलाइन कोचले काम गर्छ कसरी चाहिँ सिस्टमले काम गर्छ सफ्टवेयरले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा म तपाईँलाई सिकाउँछु बिजनेसमा सबैभन्दा हुनुपर्ने इम्पोर्टेन्ट नै के हो त सिस्टम हुनु पऱ्यो without system without software you can not do business without mentor तपाईँले फास्टली सक्सेस एचिभ गर्नै सक्नु मैले कतिजनासँग कुरा गर्छु have you tried affiliate business yes I tried five इयर्सदेखि गरेँ बट गेट नथिङ रिजल्ट होइन मैले केही पाएको छुइनँ किन त बिकज त्यहाँ प्रोपर गाइडेन्स छैन होइन प्रोपर मेन्टर्स भयो भने एकदमै फास्टली ऱ्यापिडली चाहिँ के गर्न सक सकिन्छ त रिजल्ट जेनेरेट गर्न सकिन्छ हिजो म यो ठाउँमा आउनका लागि पनि आई हेभ सम मेन्टर्स म तपाईँहरूलाई सेयर गर्छु you have to have mentor so that you can success fast है आज मैले चाहिँ सेल्फ क्रिप्टो यो तपाईँको चाहिँ ब्लक चेन सिक्न लाग्यो भने it takes five years six years ten years to learn but मैले मेन्टर पिक गरिराखेको छु मैले दुई चार महिनामा कति धेरै कुराहरू सिकिसकेको छु तपाईँको चाहिँ फरेक्स कति धेरै कुराहरू सिकिसकेको छु you have to pick mentor guys you have to pick very good mentor so that you become success very fast right यो कुरा तपाईँहरूले एकदमै ध्यानमा राख्नुहोस् राइट सो यो मेन्टरसिप सफ्टवेयर यो सिस्टम र तपाईँको चाहिँ टुल्स होइन तपाईँको चाहिँ second hand laptop no worries मैले सेकेन्ड ह्यान्ड ल्यापटपबाटै स्टार्ट गरेको थिएँ इभन मैले मोबाइल तपाईँको चाहिँ सानो माइक्रो म्याक्स भन्ने त्यो मोबाइलबाट काम गर्थेँ एट द बिगिनिङ फेज म मसँग आज क्यामरा छ एभरेज एन्ड एभ्रिथिङ छ होइन ल्यापटप तपाईँको चाहिँ आई इन्भेस्टेड तपाईँको चाहिँ Apple laptop one lakh fifty sixty thousand over होइन तपाईँले बिस्तारै अपग्रेड गर्न सक्नुहुन्छ त्यो टाइम टाइममा आई स्टार्टेड विथ डेप्ट है लोनबाट स्टार्ट गरेको मान्छे सो यसरी मेरो जर्नीलाई मैले स्टार्ट गरेँ भने तपाईँहरूले पनि डेफिनेटली आफ्नो जर्नीलाई चाहिँ त्यसरी स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ जो लाइफमा केही गर्छु मैले एक्स्ट्रा केही चाहन्छु मैले एक्स्ट्रा मेरो फ्यामिली मेरो लाइफलाई यो टेक्नोलोजीलाई मैले चाहिँ लिभरेज गर्छु भन्नु चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ त्यो सोच चाहिँ राख्नुभएको छ भने yes you can do it है Multiversity you can do it so यो बिगिनिङ फेजको यो सिकाइ गर्ने क्रममा होइन I read lots of books I read lots of book अनि एकदमै मलाई बुक्सहरू पढ्न एकदमै रुचि लाग्छ मैले विशेष गरेर मेरो ट्रेनिङमा आएको साथीहरूलाई मैले बन्डलमा पनि बुक्स रिकमेन्ड गरिराखेको हुन्छु यी बुक्सहरू रिकमेन्ड गरिराखेको छु म तपाईँहरूलाई यी बुक्स यो सेसन पछाडि पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ यी बुक्स कहाँ पाइन्छ सबै कुरा म तपाईँहरूलाई दिनेछु राइट सो एकदमै तपाईँको चाहिँ सिक्सटी सेभेन्टी इयर्सको अनुभवलाई मान्छेले सँगालेर चाहिँ एउटा बुक्स लेखेको हुन्छन् इभन दो मैले चाँडै नै आफ्नो इ बुक्स पब्लिस्ड गर्दैछु तपाईँहरूको लागि right so that you became success in online business right छिटो तपाईँहरू सक्सेस बन्न सक्नुहुन्छ सो द्याट राइट सो बुक्सहरूमा यु क्यान इन्भेस्ट है लर्ड्स अफ मैले चाहिँ कोर्सेसहरूमा र मैले अघि तपाईँहरूलाई भने हाउ आई बिकेम दोज तपाईँको चाहिँ आज जुन अर्निङहरू स्ट्रिम्सहरू मैले गेन गरिराखेको छु जसलाई मल्टिपल इन्कम स्ट्रिम्स भन्छ होइन affiliate business AdSense blog AdSense YouTube AdSense forex होइन ब्लक चेन्ज स्टक मार्केटमा हाउ आई एम वर्किङ होइन भन्दाखेरि बिकज अफ दोज मेन्टर्स है मैले मेरो सेसनमा आउने साथीहरूलाई पनि उहाँहरूको ट्रेनिङ एभाइलेबल गराएको हुन्छु इभन दो हाम्रो मल्टिभर्सिटी सिस्टममै पनि उहाँहरूको कसरी ट्रेनिङहरू एक्सेस गर्ने हामी सिकाउँछौँ राइट उहाँहरूको कसरी ट्रेनिङ एक्सेस गर्ने सिकाउँछौँ those are the mentors Grant Cardone है जसले मलाई एकदमै इन्सपायर गरिरहेको छ इन्टरनेट बिजनेसमा र तपाईँहरू पनि यो किसिमको मेन्टरसिप तपाईँहरूले पाउन सक्नुहुन्छ डेफिनेटली मैले तपाईँहरूलाई गाइड गर्छु मसँगै भएको अन्य साथीहरू ड्रप सिपिङ इ कमर्स तपाईँको चाहिँ राइट सो ब्लक चेनमा भएको साथीहरूले पनि गाइड गर्नुहुन्छ त्यो सँगसँगै एक्स्ट्रा मेन्टरसिप पनि तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ लिन सक्नुहुन्छ सो द्याट तपाईँले अझ बेटर पर्फर्म गर्न सक्नुहुन्छ मार्केटमा right so Grant Cardone one of the best internet marketer right internet entrepreneur अर्को नेक्स्ट भनेको चाहिँ डानलक है सो चाइना र चाइनामा जन्मिनु भएको र क्यानाडामा सिफ्ट भएर चाइनिज क्यानाडियन हुनुहुन्छ so he is the one of the top internet marketer जसले मलाई सधैँ तपाईँको चाहिँ प्रोत्साहन गरिराख्नुहुन्छ राइट उहाँको ट्रेनिङ पनि छ होइन ट्रेनिङ पनि मैले लट्स अफ ट्रेनिङ मैले लिएको छु राइट हामीसँग पनि छ डेफिनेटली हाम्रो पेड हाम्रो चाहिँ जुन चाहिँ तपाईँ सिस्टम ट्रेनिङ तपाईँ चाहिँ सफ्टवेयरमा आउनुभयो भने definitely how you can get Dan Lok training होइन त्यो कुरा पनि म तपाईँहरूलाई सिकाउनेछु सेयर गर्नेछु right so that you can success rapidly right so those are the things यो मेन्टर्सहरू अनि सेमिनार्सहरू वेबिनार्सहरूले गर्दाखेरि आज म यो स्था स्थानमा आएको छु right right so that I am making money होइन आइएम मेकिङ मनी सो तपाईँहरू पनि यो किसिमको चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ राइट केही डेफिनेटली वेन यु कम तपाईँहरूलाई केही मुभिजहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट मुभिजहरू पनि म तपाईँहरूलाई इन्डस्ट्रीमा सेयर गर्नेछु it was my first interview है मैले फर्स्ट टाइम चाहिँ बाह्रै एफएममा चाहिँ इन्टरभ्यू दिएको थिएँ आफ्टर इन्टरनेट मार्केटिङ स्टार्ट गरिसके पछाडि सेकेन्ड मैले इन्टरभ्यू अन्नपूर्ण एफएममा दिएको थिएँ तपाईँको चाहिँ थर्ड इन्टरभ्यू तपाईँको चाहिँ बिग एफएममा दिएको थिएँ र दोज आर दि स्टुडेन्ट्स है जस जसलाई मैले सिकाएको थिएँ होइन सिकाएको छु some of the guys making and doing very good अनलाइनमा इन्टरनेट मार्केटिङ इन्डस्ट्रीमा मजाले कमाइराख्नु भएको छ धेरै राम्रो काम गरिराख्नु भएको छ है सो बुटोलको साथीहरू स्पेसियली हुनुहुन्छ so you can also be a part of us होइन तपाईँहरू पनि बढ्न सक्नुहुन्छ र विशेष गरेर इन ट्वेन्टी ट्वेन्टीमा चाहिँ we launch Multiversity dot com I started मैले युएस बेस्ड कम्पनीबाट इन्टरनेट बिजनेस सुरु गरेको हो र मलाई के फिल भयो भने I do lots of lots of lots of hard things in my life जब मैले इन्टरनेट बिजनेस गरिराख्दाखेरि सबै ट्रेनिङ इङ्ग्लिसमा छ धेरै कुराहरू तपाईँको चाहिँ ट्राफिकको कुराहरू नबुझ्ने फनेलको कुराहरू नबुझ्ने ल्यान्डिङ पेजको कुरा यही कुरालाई किन चाहिँ सहज रूपमा नेपालीहरूले इन्टरनेट मार्केटिङ नसिक्ने त्यो कन्सेप्ट मलाई माइन्डमा आयो पहिलो र अर्को कुरा भनेको जब चाहिँ यो नाइन्टिनको पेन्डामिकले चाहिँ धेरैलाई के गर्यो पिरोल्यो धेरैलाई पिरोल्यो धेरैजनाले आफ्नो जब लुज गर्यो राइट धेरैजनाले तपाईँको चाहिँ आफ्नो बिजनेसलाई टेक्नोलोजीसँग चाहिँ म्याच गर्न नसकेर धेरैजनाले के गर्नु पऱ्यो त आफ्नो चाहिँ बिजनेसबाट चाहिँ हात निकाल्नु पऱ्यो झिक्नु पऱ्यो राइट कसैले त सुसाइड पनि गर्न पुग्यो त्यो केसमा so I feel that I I was making good money right one lakh two lakh कमाइरहेको छ सो यो इन्टरनेट अपर्च्युनिटी मेरो लागि मात्र होइन यो अपर्च्युनिटी सारा अन्य व्यक्ति नेपालीहरूको लागि पनि हुनसक्छ मलाई त्यो हुनसक्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्यो र आई आस्ट माइसेल्फ हाउ कसरी त एउटा यस्तो प्लेटफर्म हामीले क्रिएट गरौँ जहाँ भर्खर इन्टरनेट मार्केटिङ इन्डस्ट्रीमा सिक्न चाहने whether that should be blockchain that should be तपाईँको चाहिँ ड्रप सिपिङ इ कमर्स तपाईँको चाहिँ affiliate business digital marketing YouTube AdSense blog AdSense freelancing right जो सिक्न चाहन्छ उनीहरूलाई एउटा प्लेटफर्म होस् जहाँ सिक्न पनि सकोस् काम गर्न सक पनि सकोस् र अगाडि फर्दर आफ्नो करियरलाई आफ्नो इन्टरनेट बिजनेसलाई राम्रोसँग कन्टिन्यू गर्न सकोस् त्यही कुरालाई लिएर आफ्नो बिजनेसलाई टेक्नोलोजीसँग चाहिँ मिक्स गराएर चाहिँ अगाडि बढाउन सकौँ सो द्याट हामीले सोच्यौँ बिजनेस मल्टिभर्सिटी राइट राइट मैले सोचेँ र मैले केही साथीहरूसँग यो सेयर गरेँ र डिस्कस गरिसके पछाडि मल्टिभर्सिटीको जन्म चाहिँ यसरी स्टार्ट भएको थियो ट्वेन्टी ट्वेन्टीमा र आज थुप्रैजनाले धेरै राम्रो काम गरिराख्नु भएको छ कमाइराख्नु भएको छ र साथीहरूले आफ्नो अनुभव पनि सेयर गरिराख्नु भएको हुन्छ होइन उहाँ विशेष गरेर रविन चौधरी हुनुहुन्छ होइन उहाँले भनिराख्नु भएको छ होइन you so much specially sir and business Multiversity team I receive next payment thirty वा thirty one thousand nine hundred fifty eight this week होइन हप्तामा कमाउने साथीहरू थुप्रै हुनुहुन्छ राइट है सो यो किसिमको कमाइराखेको राखेको साथीहरू आज हुनुहुन्छ ए मल्टिभर्सिटी स्टार्ट गर्ने कन्सेप्टले गर्दाखेरि I am very happy right I am very happy so तपाईँहरू पनि यसरी जर्नीलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ यो जर्नीमा अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ र यसरी हामीले जर्नी स्टार्ट गरेका थियौँ ट्वेन्टी ट्वेन्टीमा र आजको समयमा I spending very very very good life है भेरी भेरी गुड लाइफ हिजो मलाई जुन प्रेसर हुन्थ्यो टाइममा चाहिँ प्रेजेन्ट हुनुपर्ने थियो होइन तपाईँको चाहिँ महिनामा दस हजार बाह्र हजारको मासु राइट भेरी हार्ड टाइम आज हेर्नुहोस् एकदमै आफूलाई काम गर्न एकदम आनन्द आउँछ आफ्नो टाइममा काम गरिन्छ पैसा उत्तिकै राम्रो छ यो इन्डस्ट्रीमा राइट सो यो अपर्च्युनिटी मेरो लागि मात्र होइन AdSense opportunity, YouTube opportunity, blockchain opportunity, affiliate business opportunity, right? यो opportunity मेरो लागि मात्र होइन Freelancing opportunity तपाईँहरूको लागि पनि हो you should learn you should take a system you should take mentors lifeline coach right so those are the life होइन हिजो एउटा चाहिँ बारी बोकिराखेको केटो बारी बोकिराखेको केटो मफ लगाइराखेको केटो होइन डिसवास गरिराखेको केटो लाइफ चेन्ज गर्न सकिन्छ राइट लाइफ चेन्ज गर्न सकिन्छ just you have to think very very very big अनि एक्सन लिन एकदमै सक्नुपर्छ इन्टरनेट कसैले तिन चार महिना अगाडि इन्टरनेट बिजनेसमा मसँग र या हाम्रो अन्य मेन्टरसँग सिकेर रिजल्ट पर्फर्म गरेर पैसा कमाइराख्नु भएको छ तर यही कुरा कोही साथीहरूले तपाईँको चार वर्ष पाँच वर्ष अगाडिदेखि कसरी अनलाइन बिजनेस गर्ने भनेर बसिराख्नु भएको छ राइट कसरी डक्टर बन्ने कसरी पाइलट बन्ने भनेर सोधेर बस्यो भने बिस वर्ष कट्छ तिस वर्ष कट्छ तपाईँ पाइलट डक्टर बन्न सक्नुहुन्न राइट जब तपाईँले पढ्नुहुन्छ सिक्नुहुन्छ गर्नुहुन्छ तपाईँ डक्टर बन्नुहुन्छ पाइलट बन्नुहुन्छ त्यस्तै इन्टरनेट मार्केटिङ इन्टरनेट बिजनेस कसरी गर्ने भनेर पर्सौँ सोधेर केही हुनेवाला छैन you should go you should learn you should take action so that you became internet marketer right internet marketing profession तपाईँले अनि चिन्नुहुन्छ राइट त्यो इन्टरनेट प्लेटफर्मलाई तपाईँले कन्ज्युम गर्नुहुन्छ that is main point right so गर्न सकिन्छ राइट ट्रान्सफर्म ट्रान्सफर्म आफ्नो लाइफलाई गर्न सकिन्छ इट्स मेरो एकदमै बिग बिलिभ हो body can change their life हरेक साथीहरूले हरेक व्यक्तिहरूले आफ्नो लाइफलाई नेक्स्ट लेभलमा ट्रान्सफर्म गर्न सक्छ तर त्यो ट्रान्सफर्म गर्ने शक्ति भने त्यो डिसिजन भने तपाईँभित्र नै छ मेरो लाइफलाई टर्न गर्ने ट्रान्सफर्म गर्ने डिसिजन मभित्र मात्र छ राइट तपाईँको लाइफलाई डिसाइड गर्ने फादरले होइन मदरले होइन दाइले होइन अङ्कलले होइन आन्टीले होइन भाइले होइन छिमेकीले होइन राइट तपाईँको लाइफलाई डिसाइड गर्ने only one person that is you right so you have to go through it you have to go through it so यो कुराहरू छ र विशेष गरेर पोखरामा हुनुहुन्छ भने हामीले विशेष गरेर फिजिकल बिजनेस पनि मैले र हाम्रो टिमले रिक्रुटमेन्ट अनि त्यस पछाडि आएर तपाईँको चाहिँ कम्पनी प्रमोसनको हामी काम गर्छौँ राइट सो इन्टरनेट बिजनेस बाहेक अन्य मेरो यो बिजनेस हो होइन राइट सो तपाईँले पनि आफ्नो बिजनेस यसरी नै अपरेट गर्न सक्नुहुन्छ you can learn it very well right so internet बाहेकको बिजनेस हाम्रो छ विशेष गरेर पोखरा जब्स है यो रिक्रुटिङ कम्पनी हो स्पेसियल्ली है रिक्रुटिङ कम्पनी हो फिजिकल्ली नै हुन्छ यो अफिस छ अर्को भनेको चाहिँ यही इन्टरनेट मार्केटिङमा मैले डिजिटल मार्केटिङसँग सम्बन्धित धेरै राम्रो नलेजहरू लिन अवसर पाएँ र मैले स्टिल पनि लिइरहेको छु सो वी रन कम्पनीहरूलाई विशेष गरेर डिजिटलले कसरी चाहिँ ग्रोथ गर्ने भनेर चाहिँ हामीले डिजिटल एजेन्सी रन गर्दैछौँ राइट फिजिकल्ली चाहिँ यो म्याक्स मैले चाहिँ यो दुईवटा बिजनेसलाई चाहिँ ह्यान्डल गर्छु राइट सो अघि डाइरेक्ट सेलिङको कुरा गरिराख्दाखेरि मैले विशेष गरेर अनुभव बटुल्नका लागि है हाउ डाइरेक्ट सेलिङ वर्क मेरो ब्याकग्राउन्ड इन्टरनेट मार्केटिङ अनि मैले कसरी चाहिँ काम गर्दो रहेछ बुझ्नका लागि मैले डाइरेक्ट सेलिङ पनि चाहिँ मैले अलमोस्ट अनुभव गर्नकै लागि हिँडेको थिएँ फाइभ सेभेन मन्थ्स हिँडेको थिएँ अनि त्यसमा मैले नेटवर्क गर्ने मान्छेलाई चिन्ने अपर्च्युनिटी चाहिँ मिल्यो बट मेरो लागि चाहिँ जुन मैले इन्टरनेट मार्केटिङमा मैले टाइम दिन्छु त्यो टाइमले लट्स अफ रिजल्ट निकाल्छ जुन डाइरेक्ट सेलिङमा चाहिँ मैले त्यो अप्सन देखिनँ होइन सो द्याट अहिले स्टप मैले गरिराखेको छु don't know later on so त्यो पनि भयो अनि डाइरेक्ट सेलिङको एउटा चाहिँ लिमिट क्राइड एरिया मैले देखेँ विशेष गरेर नेपालभित्रै गर्नुपर्ने लाइक यो किसिमको होइन इन्डिया नेपाल यही साउथ एसियामा गर्नुपर्ने टाइपको क्राइड एरिया देखेँ इन्टरनेट बिजनेस वर्ल्ड वाइड होइन त्यो कारणले गर्दा पनि मैले इन्टरनेट बिजनेसलाई नै पुस गरिराखेको छु इन्टरनेट बिजनेसलाई नै पुस गरिराखेको छु राइट सो यो कुराहरू we did, I did, I did, right? You can do it. I did and you can do it. Euda zero level bata next transform tapaile afno life like garna saknu so you can do it my friends, uh, dear sir, dear ma'am, um, dear brother, dear sister, dear uncle, dear aunt, you can do it. Right? You can change your life. So, त्यो कारणले गर्दाखेरि you can transform your life so अब म तपाईँलाई कसरी मल्टिभर्सिटी स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा चाहिँ मेरो ट्रेनिङमा तपाईँले कसरी इन्भल्भ गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा सेयर गर्छु यो सँगसँगै म तपाईँलाई यो पनि सिकाउँछु अफिलिएट बिजनेसमा सुपर सक्सेसफुल एफिलिएट मार्केटर्सहरूले एक्ज्याक्टली के गर्छन् त सुपर सक्सेसफुल एफिलेट मार्केटर भनेको जसले चाहिँ ten to twenty lakh per month कमाउँछन् फाइभ टु टेन लाख कमाउँछन् they are call super successful affiliate marketer अनि तपाईँ पनि सुपर सक्सेसफुल एफिलिएट मार्केटर बन्न चाहनुहुन्छ भने वाट यु सुड डु तपाईँले के कुरा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ त्यो कुरा सेयर गर्छु अनि अन्तिममा चाहिँ मल्टिभर्सिटीले चाहिँ कसरी काम गर्छ त्यो कुरा तपाईँलाई सेयर गर्छु राइट सो यो सेसन लामो छ बट इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट तपाईँहरूको लागि तपाईँहरू इन्टरनेट जर्नीमा आफ्नो लाइफलाई अगाडि बढाउन चाहनुहुन्छ भने it's very important right so तपाईँहरूले मजाले हेर्न बुझ्न एकदमै जरुरी छ हाम्रो काम नै एज अ इन्टरनेट बिजनेस गर्ने भइसके पछाडि हेर्ने नै हो सुरुमा बुझ्ने नै हो सिस्टमलाई एक्नोलेज गर्ने नै हो र एट द इन्ड हामीले काम गर्ने हो राइट सो हामी पन्ध्र बिस वर्ष किन कलेज जान्छौँ हो के अरे डक्टर बन्नका लागि होइन त्यहाँ गएर हेर्ने नै हो बुझ्ने नै हो सिक्ने नै हो हामीले त्यहाँ गर्ने त होइन राइट पछाडि हामी फिल्डमा आए पछाडि नै गर्ने हो पन्ध्र बिस वर्ष हेरिसकेपछि सुनिसके पछाडि गरिसके पछाडि होइन प्र्याक्टिस गरे पछाडि सो द्याट इन्टरनेट बिजनेसमा पनि तपाईँ अगाडि बढ्नुहुन्छ भने you should take time maybe two it takes two hours five hours तर बुझ्न अति जरुरी छ राइट मैले यहाँ ब्लक चेनको कुरा तपाईँको चाहिँ फरेक्सको कुरा तपाईँको चाहिँ स्टक मार्केटको कुरा या तपाईँ फ्रिल्यान्सको कुरा तपाईँको चाहिँ इकमर्सको कुरा या मैले तपाईँलाई चाहिँ ब्लक एडसेन्सको कुरा युट्युब एडसेन्सको कुरा चाहिँ गर्दिनँ यो पछाडि मैले तपाईँहरूलाई बरु अर्को एपिसोडमा तपाईँहरूलाई सेयर गर्छु सिकाउ सिकाउँला भरपुर स्टक मार्केट यो सब सम्पूर्ण एडसेन्स ब्लग्स युट्युबको विषयमा म यहाँ तपाईँहरूलाई अफिलिएट बिजनेसले कसरी काम गर्छ सुपर सक्सेसफुल एफिलिएट मार्केटरले चाहिँ कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूलाई सेयर गर्छु right super successful affiliate marketer के हो भन्ने कुरा मैले तपाईँहरूलाई सेयर गरिसकेँ सुपर सक्सेसफुल एफिलिएट मार्केटरले चाहिँ दुई तिनवटा कुरालाई मुख्य गरेर ध्यानमा राख्छन् र तपाईँ पनि सुपर सक्सेसफुल एफिलिएट मार्केटर बन्न चाहनुहुन्छ भने यु सुड केयर यो दुई तिनवटा कुरा एकदमै ध्यान दिएर तपाईँले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ राइट ध्यान दिएर ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ बुझ्नुपर्ने हुन्छ नम्बर वान भनेको चाहिँ सुपर सक्सेसफुल मार्केटरले के गर्छन् त they choose right platform right company जहिले पनि सुपर सक्सेसफुल एफिलिएट मार्केटरले चाहिँ राइट कम्पनी चुज गर्छन् है यो मैले मेरो लाइफ ट्रेनिङमा मैले twelve to fifteen days a च्याप्टरमा मात्र रहेर हामी सिक्छौँ ट्रेनिङ गर्छौँ राइट मैले तपाईँलाई यो फाइभ मिनटमा त के नै भन्न सक्छु र तर सुपर सक्सेसफुल एफिलिएट मार्केटरले जहिले पनि के गर्छ right platform right company choose गर्छ so that that they became super successful affiliate marketer मैले कसरी गर्ने त भन्दिनँ तर केमा तपाईँहरू पनि आफै होइन यो तपाईँको चाहिँ म तपाईँको ट्रेनिङसँग इन्ट्रेस्टेड छैन अथवा मल्टिभर्सिटीसँग इन्ट्रेस्टेड छैन सरकार छैन भन्नुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई सजेस्ट चाहिँ गर्न सक्छु तपाईँहरू सक्सेस बन्नुहुन्छ भन्नुहुन्न त्यो तपाईँहरूको कुरा हो तर तपाईँहरूले सुपर सक्सेसफुल एफिलिएट मार्केटर जस्तै तपाईँहरू काम गर्न चाहनुहुन्छ पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने you can go through ClickBank dot com you can go through Digistore twenty four you can go through जेबेजु डट कम होइन so that super successful affiliate मार्केटरले जस्तै तपाईँले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ choosing the right platform means that होइन मल्टिभर्सिटीसँगै तपाईँ बढ्नुहुन्छ भने पनि you can make very good bunch of money affiliate marketing गरेरै मात्र पनि त्यही सिस्टममा हामीले मल्टिभर्सिटी पनि त्यही सिस्टममा छ तर धेरैजना सोसल मिडिया इन्फ्लुएन्सरहरूले के भनिराखेको हुन्छ भने तपाईँको चाहिँ go through Amazon go through Alibaba dot dot dot dot दिइराखेको हुन्छ I never never recommend those platforms because तपाईँ भर्खर एफिलेट बिजनेस सुरु गर्न गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ एफिलेट बिजनेस गरेर नै तपाईँ चाहिँ सुपर सक्सेसफुल बन्छु भन्नुहुन्छ भने यु क्यान नट है यो प्लेटफर्महरूबाट whether you have to have तपाईँसँग मिलियन फलोवर्स छ दस लाख छ पाँच लाख छ त्यस त्यो भने छुट्टै कुरा हो तर तपाईँसँग जेरो फलोवर्स छ भने तपाईँले यो प्लेटफर्महरूमा नेभर ट्राई है तपाईँहरूको टाइम मात्र बर्बाद हो तर तपाईँले मैले जुन प्लेटफर्ममा भनेको छु यो प्लेटफर्ममा तपाईँले चाहिँ काम गर्नुभयो भने तपाईँको जेरो फलोवर्स होस् तर तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ एफिलिएट बिजनेस राम्रोसँग गरेर पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ right? So first, choose the right platform, right? Choose the right platform. Work uh, सबै कुराहरू चाहिँ हामीले मैले भने टुवेल्भ टु फिफ्टिन डेज हामी सेसन गर्छौँ राइट सुपर सक्सेसफुल एफिलिएट मार्केटरले गर्ने यही हो नम्बर टू भनेको चाहिँ choosing the right product and services super successful affiliate मार्केटरले राइट कम्पनी मात्र चुज गर्दैन राइट प्लेटफर्म मात्र चुज गर्दैन दोस्रो राइट प्रडक्ट एन्ड सर्भिसेस पनि चुज गर्न माहिर हुन्छन् तपाईँ पनि सुपर सक्सेसफुल एफिलिएट मार्केटर हुनुहुन्छ भने तपाईँले एकदमै बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने नि there are only two types of product in the world one is physical product and other one is digital product यो सेसन हामी लगभग एट टु टुवेल्भ डेजको हाम्रो लाइभ सेसनमा गर्छौँ ह्यान्ड होल्डिङ सेसनमा गर्छौँ यु सुड नो तपाईँको चाहिँ प्रडक्ट टाइप्स अनि कुन प्रडक्टमा काम गर्दाखेरि कसरी चाहिँ यसले चाहिँ एक्ज्याक्टली पर्फर्म गर्छ बेटर रिज रिजल्ट दिन्छ है so there are two types of product one is physical and another one is digital होइन सुपर सक्सेसफुल एफिलिएट मार्केटरले जहिले पनि कहाँ काम गर्छ त डिजिटल प्रडक्टमा काम गर्छ फिजिकल प्रडक्टमा उनीहरू चाहिँ काम गर्दैनन् तर धेरैजनाले मिस्टेक गर्ने यहीँ छ they tried physical product they try different platforms it doesn't work अनि दे कम्प्लेन होइन उनीहरूले के गर्न थाल्छन् ए एफिलिएट मार्केटिङलाई काम गर्दैन तर not choosing right product is fail not choosing right platform is fail in affiliate business right super successful affiliate तपाईँ मार्केटर बन्न चाहनुहुन्छ अफिलिएट बिजनेस गर्न चाहनुहुन्छ सर्भाइभ गर्न चाहनुहुन्छ फाइभ लाख टेन लाख अथवा टु लाख वान लाख कमाउनुहुन्छ भने you should choose right platform right product सेकेन्डमा र यो तपाईँले गरिसके पछाडि फर्दर अब धेरै कुराहरू छ ए मैले तपाईँहरूलाई यो फाइभ मिनट्समा सरी फर द्याट होइन तपाईँको चाहिँ हाई टिकट लो टिकट लगायतको धेरै कुराहरू यहाँभित्र हुन्छ है सो पहिलो दोस्रो र तेस्रो भनेको चाहिँ डिजिटल मार्केटिङभित्र एउटा चाहिँ एटलिस्ट पनि तपाईँले बेसिक इन्टरमिडिएट एडभान्स लेभलसम्मको तपाईँले बेसिक तपाईँले डिजिटल मार्केटिङ गर्न सिक्नुभयो अथवा सक्नुभयो भने पनि you can do affiliate business very well तपाईँले राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ होइन इन्टरमिडिएट अथवा एडभान्समा जानुभयो भने त एफिलेट बिजनेस बाहेक तपाईँले म जस्तै होइन तपाईँले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नै एजेन्सी पनि रन गर्न सक्नुहुन्छ डिजिटल तपाईँको चाहिँ एजेन्सी कम्पनीहरूलाई प्रमोट गर्ने कम्पनीहरूलाई सपोर्ट गर्ने हिसाबले पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ तर एफिलिएट बिजनेसमा तेस्रो सुपर सक्सेसफुल एफिलिएट मार्केटरले के गर्छन् they master the digital marketing right they master the digital marketing अनि marketing also there are two types है मार्केटिङको हामी लगभग एउटा चाहिँ इन्टरमिडिएट लेभलको हामीले एडभान्स लेभलको त धेरै तपाईँको चाहिँ टु इयर्सको सिक्स मन्थको थ्री इयर्सको ट्रेनिङ हुन्छ कोर्स हुन्छ तर हामीले एउटा चाहिँ बेसिकल्ली तपाईँले एफिलिएट बिजनेसबाट fifty thousand one lakh two lakh कमाउन सक्नेसम्म चाहिँ डिजिटल मार्केटिङ को ट्रेनिङ हामी twenty five days to thirty days गर्छौँ त्यस पछाडि तपाईँले मजाले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले एफिलिएट बिजनेस गर्न सक्नुहुन्छ इन्टरमिडिएट लेभलको चाहिँ तपाईँले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ काम गर्न सक्नुहुन्छ होइन सो डिजिटल मार्केटिङसँगै सम्बन्धित भन्यो होइन डिजिटल मार्केटिङको त अघि हामीले हेरिसक्यौँ three hundred and twenty one billion डलरको छुट्टै इन्डस्ट्री हो एफिलिएट बिजनेस सेभेन्टिन बिलियन डलरको इन्डस्ट्री हो राइट सो थर्ड भनेको तपाईँ as a affiliate marketer success बन्न चाहनुहुन्छ भने you should focus those three things number one choose the right product number two choose the right platform company number three तपाईँको चाहिँ मास्टर द डिजिटल मार्केटिङ हो मल्टिभर्सिटी मा एक्सेप्ट तपाईँको चाहिँ digital marketing except drop shipping e commerce business blockchain business YouTube AdSense blog AdSense dot dot dot dot dot dot dot dot बिजनेससँग रिलेट बाहेक वान अफ दि प्याकेज भनेको वान अफ दि प्याक तपाईँले पाउने भनेको चाहिँ मल्टिभर्सिटीमा ए नै हो अफिलिएट बिजनेसको फुल ट्रेनिङ फुल ट्रेनिङ मेरो स्पेसियल्ली मेरो सेसनमा स्पेसियल्ली मेरो सेसनमा you should know about twelve to fifteen days तपाईँको चाहिँ प्लेटफर्म र कम्पनीको विषयमा uh, तपाईँले ट्रेनिङ पाउनुहुन्छ तपाईँले चाहिँ आठदेखि बाह्र दिन तपाईँको चाहिँ प्रडक्ट एन्ड सर्भिसेसको विषयमा तपाईँले इन्टरमिडिएट डिजिटल मार्केटिङको चाहिँ fifty twenty five to thirty days तपाईँले यो ट्रेनिङ जब यो कुरा तपाईँले अफिलिएट बिजनेसमा अप्लाई गर्नुहुन्छ नि तपाईँको अफिलिएट बिजनेस नेक्स्ट लेभलको भन्छ so that you can learn about the traffic, lead capture, landing page right अझ फनल त अलि पछाडि हामी च्याप्टर पढ्छौँ होइन फनलको छुट्टै च्याप्टर हुन्छ इन्टरनेट मार्केटिङमा राइट सो यो कुरा तपाईँले जानिसके पछाडि अफिलिएट बिजनेसमा तपाईँ सक्सेसफुल बन्न सक्नुहुन्छ यही कुरा मैले अप्लाई गरेको सो द्याट मैले रिजल्ट पाएको यही कुरा साथीहरूले गरेको र रिजल्ट पाइरहेका छन् यही कुरा साथीहरूले अप्लाई गरेको सो द्याट उनीहरूले त्यस्तै तपाईँको चाहिँ आफ्नै इन्टरनेट बिजनेस सुरु गरेका छन् राइट म पछाडि तपाईँहरूलाई सेयर गर्छु so those are the thing एकदमै तपाईँहरू एफिलिएट बिजनेसमा सफल हुनका लागि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू चाहिँ यही कुराहरू छन् सुपर सक्सेसफुल एफिलिएट मार्केटर बन्नका लागि धेरै कुरा हामी सेसनमा कुरा गर्छौँ सिक्छौँ र अलिकति म तपाईँहरूलाई मल्टिभर्सिटीले मल्टिभर्सिटीको तपाईँहरूलाई मैले सेयर गरिसकेँ होइन यु सुड ह्याभ uh, तपाईँ सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ इन्टरनेट बिजनेसमा अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ भने जहाँ पनि त्यही नै हो यु यु सुड ह्याभ तपाईँको प्लेटफर्म ट्रेनिङ सफ्टवेयर होइन मेन्टर्स गाइड कोच होइन यो कुरा भइसके पछाडि नै तपाईँ सहज रूपमा बढ्न सक्नुहुन्छ नभए ट्राई गर्ने हो होइन भइहाल्यो भने भइहाल्यो नभइहाल्यो भने टाइपको हुन्छ होइन म त भन्छु डोन्ट वेस्ट यो टाइम एक्ज्याक्टली रिजल्ट आउने ठाउँमा तपाईँले हिट गर्नुहोस् so that you can make money होइन मल्टिभर्सिटीमा मैले अघि भनिसकेँ different level of training way blockchain finance business owning training होइन public speaking personality development goal setting insurance investment होइन तपाईँको चाहिँ आफ्नै तपाईँको चाहिँ स्किललाई मोनिटाइजेसन गर्ने अनलाइन फ्रिल्यान्सिङदेखि लिएर हर इज एन्ड एभ्री व्यक्तिको लागि मल्टिभर्सिटी इम्पोर्टेन्ट छ इम्पोर्टेन्ट छ इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट है एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ हेर्नुहोस् त तपाईँको तपाईँ बिजनेस ओनर हुनुहुन्छ भने पनि यो ट्रेनिङ यहाँको कुनै पनि ट्रेनिङ इम्पोर्टेन्ट छ तपाईँ इन्भेस्टर हुनुहुन्छ यहाँको कुनै न कुनै ट्रेनिङ इम्पोर्टेन्ट छ तपाईँ हाउसवाइफ अथवा जब होल्डर अथवा चाहिँ तपाईँ जुन पोजिसनमा हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँको लागि यहाँको ट्रेनिङ यहाँको सिस्टम सफ्टवेयर डेफिनेटली तपाईँको लागि एकदमै काम लाग्ने छ यो कुरा तपाईँले ध्यानमा राख्न सक्नुहुन्छ राइट मल्टिभर्सिटीको पेमेन्ट सिस्टम के छ होइन वेन यु वर्क मल्टिभर्सिटीमा first payment goes to you है यहाँ म तपाईँहरूलाई यहाँ सेयर गर्छु अन्य कम्पनीको जस्तो डिजी स्टोरमा अथवा चाहिँ क्लिक ब्याङ्कमा गर्नुभयो भने तपाईँको सिस्टम के हुन्छ त भन्दाखेरि when you work in market एउटा चाहिँ मार्केटमा तपाईँले काम गरिसके पछाडि first payment goes to company whether Digi ClickBank फर्स्टमा बल्ल तपाईँलाई पेमेन्ट गर्छ हामीले अलिकति अफिलिएट बिजनेसमा फरक कन्सेप्टले हामीले यहाँ काम गर्दैछौँ त्यो फरक कन्सेप्ट के छ भने फर्स्ट पेमेन्ट जब तपाईँ मल्टिभर्सिटीमा चाहिँ ट्रेनिङ गर्नुहुन्छ सिस्टम सफ्टवेयर तपाईँले चाहिँ लिनुहुन्छ देन आफ्टर तपाईँको चाहिँ मार्केटमा काम गरिसकेपछि first payment goes to you तपाईँलाई फर्स्ट पेमेन्ट आउँछ है फर्स्ट पेमेन्ट तपाईँलाई आउँछ देन गोज ओन्ली तपाईँको चाहिँ तपाईँले चाहिँ मल्टिभर्सिटीबाट चाहिँ तपाईँले चाहिँ सपोर्ट लिन सक्नुहुन्छ right it is the thing so तपाईँले एकदमै यो डिफ्रेन्स छ होइन फर्स्ट पेमेन्ट इन्स्ट्यान्टली तपाईँले वेट गरिराख्नु पर्दा होइन हप्ता महिना तपाईँलाई इन्स्ट्यान्टली काम गर्नुहुन्छ त इन्स्ट्यान्टली पेमेन्ट आउँछ द्याट्स द थिङ राइट कुनै पनि यो कम्पनीमा यो सिस्टम छैन है so we are practising it's the very new thing अनि एकदमै रमाइलो पनि छ होइन साथीहरूले मजा लिइराख्नु छ है सो यो एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो अर्को भनेको एट द इन्ड यो मैले एउटा च्याप्टर पनि सिकाउँछु एट द इन्ड डेस्टिनी तपाईँ तपाईँ हर व्यक्तिको चाहिँ एउटा चाहिँ ड्रिम सपना एउटा चाहिँ ल्यान्ड हुने तपाईँको चाहिँ ड्रिम ल्यान्ड हुन्छ होइन जसलाई म ड्रिम ल्यान्ड भन्छु ड्रिम ल्यान्डमा के हुन्छ त good health good wealth good relationship good तपाईँको चाहिँ फ्रिडम होइन टाइम लोकेसन फाइनेन्सियल फ्रिडम एउटा त्यो ड्रिम ल्यान्डमा तपाईँलाई लाने चाहिँ एउटा साइट हो मल्टिभर्सिटी तपाईँलाई ट्रेनिङ दिन्छ तपाईँलाई कोचिङ दिन्छ तपाईँलाई काउन्सिलिङ दिन्छ तपाईँलाई स्किल्स इम्प्रुभ गराउँछ राइट यो कुरा तपाईँलाई एभाइलेबल गराउँछ मल्टिभर्सिटी त्यो सपनामा पुर्याउने त्यो ड्रिम ल्यान्डमा तपाईँलाई पुर्याउने स्टेप बाई स्टेप म लगायत हरेक इन्स्ट्रक्टरले तपाईँलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ राइट सिस्टम तपाईँले पाइसके पछाडि त्यहाँ पुग्ने चाहिँ साइड हो मल्टिभर्सिटी यहाँ दुई किसिमबाट तपाईँले आफ्नो लाइफलाई कम्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ एकर्डिङ टु तपाईँको पार्टनरसिप अनुसार जस्तो तपाईँले प्रिमियम भर्जन तपाईँले सिक्सटिन थाउजन्डको पार्टनरसिप गर्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ वान लाइफ लाइन कोच पाउनुहुन्छ लाइफ लाइन कोच भनेको तपाईँको लाइफ टाइम तपाईँ जस्तो ब्लक चेनमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने ब्लक चेनसँग सम्बन्धित मात्र ह्यान्ड होल्ड गरेर तपाईँलाई कोचले लानुहुन्छ तपाईँ स्टक मार्केटमा हुनुहुन्छ स्टक मार्केटमा मात्र तपाईँले कोच गरेर लानुहुन्छ तपाईँ सपोज अफिलिएट बिजनेसमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने मैले तपाईँलाई लाइफ लाइन कोच दिन्छु प्रिमियम भर्जनको सिक्सटिन थाउजन्डको चाहिँ तपाईँले सिस्टम सफ्टवेयर ट्रेनिङ कोच तपाईँले चाहिँ को चाहिँ पेमेन्ट गर्दाखेरि तपाईँले त्यो सिस्टम चाहिँ तपाईँले एक्सेस पाउनुहुन्छ होइन र सो द्याट तपाईँ इजिली आफ्नो लाइफ को चाहिँ एउटा सपना चाहिँ ड्रिमलाई फुलफिल गर्न सहज भन्छ अर्को भनेको चाहिँ मल्टिभर्सिटीसँग के हुन्छ त step by step recorded training हुन्छ जस्तो हो तपाईँ चाहिँ यसरी मल्टिभर्सिटीमा गइसके पछाडि वेन यु लगइन तपाईँले चाहिँ यसरी लगइन गरिसके पछाडि भित्रपट्टि के हुन्छ त स्टेप बाई स्टेप ट्रेनिङ हुन्छ राइट स्टेप बाई स्टेप चाहिँ के हुन्छ रेकर्डेड भर्जनको चाहिँ ट्रेनिङ हुन्छ राइट यो जस्तो यो म ट्रेनिङ अब म आफैले पनि यहाँको ट्रेनिङहरू गरिराखेको छु होइन मैले तपाईँलाई भने ब्लक चेनसँग रिलेट ट्रेनिङ म आफैले यहाँ मल्टिभर्सिटी गरे गरिराखेको छु तपाईँको यसरी चाहिँ रेकर्डेड स्टेप बाई स्टेप चाहिँ अर्को ट्रेनिङ हुन्छ right so step by step record training lifeline course होइन कलको थ्रुबाट च्याटको थ्रुबाट राइट जुमको थ्रुबाट तपाईँलाई सपोर्ट गर्ने यो दुईवटा सिस्टमले ले चाहिँ तपाईँलाई आफ्नो त्यो अनलाइन इन्टरनेट मार्केटर बन्ने एउटा चाहिँ पुरा ड्रिमलाई चाहिँ फुलफिल गराउँछ मल्टिभर्सिटीले राइट सो डिफ्रेन्ट लेभल अनुसार राइट इफ जब होल्डर हुनुहुन्छ भने त्यही अनुसार तपाईँ हिँड्नुपर्ने हुन्छ होइन स्टुडेन्ट अनइम्प्लोइड वा हाउस वाइफ हुनुहुन्छ भने त्यही अनुसार तपाईँ हिँड्नुपर्ने हुन्छ तपाईँ बिजनेस गरिराख्नु भएको छ भने त्यही अनुसार तपाईँ हिँड्नुपर्ने हुन्छ राइट सो इन्भेस्टर हुनुहुन्छ भने त्यही त्यही अनुसार तपाईँ हेर्नुपर्ने हुन्छ सो यो कुराहरू छ यो इएसबिआई e कन्सेप्टको विषयमा अघि पनि मैले भनिसकेँ यु सुड एक एकदमै इम्पोर्टेन्ट फर्मुला हो कति फर्मुला त हामी ट्रेनिङमा यति मजाले सिक्छौँ यति मजाले सिक्छौँ कि यु विल बी अमेज्ड साँच्चै म भन्छु यु विल बी अमेज्ड है तपाईँहरूले यति इन्जोय गर्नुहुन्छ ट्रेनिङमा होइन सो नेक्स्ट तपाईँको चाहिँ अब अनइम्प्लोइड हाउसवाइफको लागि यस्तै होइन स्किल्सहरू editing designing social media handling content creation होइन अफिलिएट डिजिटल सँग सम्बन्धित होइन तपाईँ स्टेप बाई स्टेप र लाइफ लाइन कोच पाए पाइसके पछाडि तपाईँ त्यो लेभलमा पुग्नुहुन्छ वेदर तपाईँ प्रिमियम भर्जनमा पाउनु भएन वान लाइफ लाइन कोच पाउनुहुन्छ सिल्भर थर्टी फाइभ थाउजन्डबाट स्टार्ट गर्नुभयो भने thirty five thousand five hundred specially recharge यहाँबाट सुरु गर्नुभयो भने तपाईँ चाहिँ यहाँ दुईजना लाइफ लाइन कोच तपाईँको हुन्छ मेबी एफिलिएट बिजनेससँग म हुन्छ भने अर्को तपाईँको चाहिँ स्टक मार्केटसँग अर्को लाइफ लाइन कोच हुन्छ त्यस्तै तपाईँको गोल्डबाट अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तिनजना लाइफलाइन कोच पाउनुहुन्छ अफिलिएटबाट म हुन्छु भने स्टकबाट अर्को कोच हुनुहुन्छ अनि त्यस पछाडि इ कमर्सबाट अर्को कोच हुनुहुन्छ ड्रप सिपिङबाट अर्को कोच हुनुहुन्छ सो द्याट तपाईँ इजिली त्यहाँ पुग्नुहुन्छ डायमन्ड भने चारवटा लाइफलाइन कोच पाउनुहुन्छ यो सम्पूर्ण कुरा तपाईँले चाहिँ सिक्न पाउनुको साथसाथै स्टेप बाई स्टेप ट्रेनिङहरू पाउनुको साथै तपाईँले चाहिँ चारजना लाइफलाइन कोच तपाईँले पाउनुहुन्छ चारजना लाइफलाइन कोच भन्ने बित्तिकै जस्तो मैले एफिलिएट बिजनेसबाट सक्सेस बन्न इन्कम गर्नसम्म तपाईँलाई सपोर्ट गर्छु डेफिनेटली ब्लक चेनमा इन्कम गर्न लेभलसम्म तपाईँलाई चाहिँ त्यो लाइफलाइन कोच इन्स्ट्रक्टरले तपाईँलाई लानुहुन्छ तपाईँलाई चाहिँ स्टक मार्केटमा चाहिँ प्रफिटमा लाने एउटा चाहिँ right way right strategy fundamental technical सबै स्ट्राटेजी चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ मेन्टरले गाइड गर्नुहुन्छ थर्ड तिन किसिमको third types of income streams तपाईँले क्रिएट गर्नुहुन्छ राइट अर्को जस्तो तपाईँ स्टक सँगसँगै लाइक इ कमर्समा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने इ कमर्समा त्यही अनुसार तपाईँ सक्सेस बन्नका लागि लाइफलाइन कोच पाउनुहुन्छ सो यो लाइफलाइन कोच एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ एकदमै मेन्टर गुरु एकदमै जरुरी छ कुनै पनि इन्डस्ट्रीमा फास्टेस्ट सक्सेस हुन चाहिँ राम्रो मेन्टर पिक गर्नु नै हो लाइफलाइन कोच हुनु नै हो राइट सो लाइफलाइन कोचले already they have ten years fifteen years five years प्लसको अनुभव हुन्छ उनीहरूले केही न केही सिकिसकेको हुन्छन् अनुभव गरिराखे गरिसकेको हुन्छन् अब्जेक्सनहरू तपाईँको चाहिँ विभिन्न कुराहरू so that they can teach you है म आफै पनि सिक्छु होइन त्यसरी नै सिकिराखेको छु सो द्याट सजिलो छ अगाडि बढ्नको लागि राइट सो यो कुराहरू छ अर्को भनेको चाहिँ अर्को भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्पेसियल्ली नेक्स्ट अब चाहिँ डेफिनेटली होइन तपाईँ एउटा job holder specially business owner हुनुहुन्छ भने होइन आफ्नो बिजनेसमा कसरी चाहिँ कम्पिटेटिभ एडभान्टेज क्रिएट गर्ने कसरी चाहिँ आफ्नो बिजनेसको डिजिटल प्रडक्ट क्रिएट गर्ने कसरी चाहिँ OPT OPM marketing sales technology फनेललाई कसरी चाहिँ लिभरेज गर्नेदेखि लिएर धेरै ट्रेनिङ चाहिँ यहाँ बिजनेस व्यवसायहरूको लागि धेरै ट्रेनिङ छ यहाँभित्र विशेष गरेर धेरै ट्रेनिङ छ है एकदमै इम्पोर्टेन्ट ट्रेनिङहरू छ right so that you became a successful internet marketer सँगसँगै आफ्नो व्यवसायमा अन्य व्यवसायभन्दा तपाईँले धेरै फरक चेन्ज धेरै चेन्ज ल्याउन सक्नुहुन्छ they will amaze with you definitely तपाईँको चाहिँ वर्क इथिक्सबाट तपाईँको बिजनेस सिस्टमबाट they will amazed right so त्यो सिस्टम मल्टिभर्सिटीले एभाइलेबल गराउँछ राइट सो अब इन्भेस्टिङमा चाहिँ इन्ट्रेस्टेड हुने साथीहरूको लागि डेफिनेटली दे विल ह्याभ तपाईँको चाहिँ रेकर्डेड लाइफ लाइन कोच यो किसिमको सिस्टमहरू हुन्छ right unemployed employed self employed business owner job holder investor सबैको लागि चाहिँ we have information about the internet business we have in an about we share knowledge about the internet business skills about the internet business we have trainer training coaching consulting more is that everything say multiversity coach combo pack huncha that is the very lucky to be and say Asia my lay you could have go away definitely my lay in the short term as a affiliate say fastly progress gonna suck right यो कुराहरू हामीसँग थिएन मसँग थिएन र त हाम्रो नेपालमा इन्टरनेट मार्केटर तपाईँले सर्च गर्नुभयो भने त्यहाँ इन्टरनेट मार्केटर नै छैनन् खासै छन् एक दुईजना बाहिर बसेर गर्नुभएको छ राइट सो हाम्रो अलमोस्ट ट्रेनरहरू नै बाहिर बसेर नै ट्रेनिङ दिने साथीहरू हुनुहुन्छ राइट इन्टरनेट बिजनेसमा यो कुरा छ right so those are the thing Multiversity business तपाईँले एउटा चाहिँ मल्टिभर्सिटीको सफ्टवेयर लिनु सिस्टम लिनु ट्रेनिङ लिनु होइन यो भनेको के हो त तपाईँले ओन गर्नु राइट तपाईँ मल्टिभर्सिटीमा बिजनेस आफ्नै इन्टरनेट बिजनेस सुरु गर्नु हो यो भनेको चाहिँ सो मल्टिभर्सिटी के छ त प्रफिटेबल छ मल्टिभर्सिटीले तपाईँलाई कतिसम्म कतिसम्म चाहिँ आफ्टर यो training when you do work होइन तपाईँले when you do business with Multiversity forty to eighty percent तपाईँलाई मार्जिन प्रफिट दिन्छ right we have software products we have digital products right त्यो मार्जिन मैले अघि तपाईँहरूलाई भने नि त के अरे चाहिँ तपाईँको चाहिँ अफिलिएट बिजनेस गर्नको लागि यु सुड ह्याभ तपाईँको चाहिँ डिजिटल प्रडक्ट्स होइन we give digital marketing training right त्यो कुरालाई तपाईँले प्रयोग गरेर तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भेरी प्रफिटेबल बिजनेस तपाईँले रन गर्न सक्नुहुन्छ राइट एकदमै मान्छेहरूले तपाईँको चाहिँ टु पर्सेन्टमा थ्री पर्सेन्टमा टेन म्याक्सिमम् टेन पर्सेन्टमा बिजनेस चलाइरहेको हुन्छ they can not cover their rent they can not cover their cost होइन एक्सपेन्सेस नै धान्न सकिरहेको हुँदैन बिकज किन त प्रफिटेबल प्रफिटेबल त्यो बिजनेस छैन बिजनेस गर्दाखेरि वी सुड केयर प्रफिटेबल छ कि छैन business right business Multiversity completely profitable business छ सेकेन्ड सेकेन्ड के छ स्केल लेभल तपाईँले त्यो बिजनेसलाई कहाँ कहाँ एक्सपान्ड गर्न सक्नुहुन्छ कहाँ कहाँ एक्सपान्ड गर्न सक्नुहुन्छ वेदर तपाईँ कतिपय बिजनेस हुन्छ तपाईँको एउटा सीमित चोकमा मात्र सीमित छ चटपट पसल मोमो पसल मिठो छ चल्छ तर चोकमा मात्रै यो इन्टरनेट बिजनेस मल्टिभर्सिटीको यो कुनै पनि बिजनेस मैले भनेको वेदर एक्सेन्स युट्युब ब्लग तपाईँको ब्लग चेन तपाईँको फरेक्स वाटेभर तपाईँले वर्ल्डको जुनसुकै कुनाबाट गर्न सक्नुहुन्छ जुनसुकै कुनाबाट द्याट इज स्केल लेभल तपाईँको स्केल हुन्छ वर्ल्ड वाइडमा बिजनेस राइट प्रफिटेबल छ स्केलेबल छ एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने तेस्रो इन्टरनेट बिजनेस किन मैले चाहिँ गर्नुहोस् भन्छु भने मैले किन इन्टरनेट बिजनेसमा सधैँ प्रे इन्सपायर गरिराखेको हुन्छु म आफै पनि किन किन इन्सपायर हुन्छु भने इन्टरनेट बिजनेस एउटा रियल फ्रिडम यसमा छ फ्रिडम भन्ने बित्तिकै टाइम फ्रिडम लोकेसन फ्रिडम र फाइनेन्सियल फ्रिडम पैसा जुनै पनि इन्डस्ट्रीमा कमाउन सक्नुहुन्छ whether you do hotel business restaurant business you do job अथवा चाहिँ जे गरेर पनि तपाईँले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ फाइनेन्सियल फ्रिडम एचिभ गर्न सक्नुहुन्छ तर तपाईँले दुईवटा कुरा इन्टरनेट बिजनेसमाबाट मात्र तपाईँले चाहिँ एचिभ गर्नुहुन्छ द्याट्स कल टाइम फ्रिडम तपाईँले मन चाहेको समयमा काम गर्न पाउनु र लोकेसन फ्रिडम तपाईँले आफूले मन लाग्ने ठाउँमा गएर काम गर्नु राइट सो इन्टरनेट बिजनेस किन गर्ने म आफैले किन एकदमै यो गर्न चाहिँ रुचाउँछु भने यो अर्को महत्त्वपूर्ण पोइन्ट हो प्रफिटेबल त छँदैछ स्केलेबल त छँदैछ त्यो सँगसँगै के छ त तपाईँको चाहिँ यसमा फ्रिडम छ तपाईँले त्यो कुरा एचिभ गर्नुहुन्छ मल्टिभर्सिटी बिजनेस स्टार्ट गरिसके पछाडि राइट सो म यो कुराहरू धेरै कुराहरू मैले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिनेछु धेरै कुराहरू तपाईँले लिङ्कबाट गएर अझ धेरै कुराहरू हेर्न सक्नुहोस् सो द्याट है तपाईँहरूले मजाले हेर्न सक्नुहोस् र तपाईँको चाहिँ नेक्स्ट छ यो बाहेक नेक्स्टमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ मल्टिभर्सिटी अब मैले अघि नै भनिसकेँ दे आर भेरी भेरी तपाईँले चाहिँ एकदमै राम्रो काम गरिराख्नु भएको छ विकली तपाईँको thirty forty fifty thousand receive गर्ने थुप्रै साथीहरू हुनुहुन्छ अल दि टेस्टमोनी एन्ड रिभ्युजहरू पनि मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु होइन को कोसाहरूले कस्तो धेरै छ रिभ्युजहरू है मैले केही रिभ्युजहरू तपाईँहरूलाई ड्रप गरिदिनेछु एकदमै राम्रो गरिराख्नु भएको साथीहरूको राइट एकदमै राम्रो गरिराख्नु भएको छ साथीहरूले सो रिभ्युजहरू सबै म मुनि राखिदिनेछु राइट सो रिसर्च गर्नु होला तपाईँहरूले आफैले र एउटा चाहिँ अब इन्कम पोटेन्सियल कस्तो हुन्छ होला जस्तो तपाईँले चाहिँ premium version sixteen thousand five हन्ड्रेडबाट स्टार्ट गर्नुभयो भने तपाईँको चाहिँ कति हुन्छ होला पर मन्थ तपाईँको चाहिँ यदि सिल्भर भर्जनको चाहिँ software training system trainer mentor lifeline coach लिनुभयो भने कति हुन्छ गोल्ड भर्जन लिनुभयो भने सिक्सटी फाइभ थाउजन्ड फाइभ हन्ड्रेडको लिनुभयो भने कति हुन्छ र one lakh twenty six thousand diamond version पार्टनरसिपको चाहिँ पेमेन्ट गर्नुभयो भने सिस्टमको सफ्टवेयरको ट्रेनिङको पेमेन्ट गर्नुभयो भने कतिसम्म पोटेन्सियल तपाईँको चाहिँ पोटेन्सियालिटी छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूलाई यहाँ सेयर गर्न चाहन्छु राइट सो तपाईँले प्रिमियम भर्जनबाट स्टार्ट गर्नुभयो भने पर मन्थ तपाईँले ट्वेन्टी सिक्स थाउजन्डदेखि फोर्टी थाउजन्ड नर्मल्ली कमाइराखेको साथीहरू थुप्रै हुनुहुन्छ है तपाईँले पर मन्थ ट्वेन्टी सिक्स थाउजन्डदेखि फोर्टी थाउजन्ड अराउन्ड प्लस कमाउन सक्नुहुन्छ सिल्भर भर्जन तपाईँले partnership thirty five thousand five हन्ड्रेडको गर्नुभयो भने पर मन्थ तपाईँको चाहिँ फिफ्टी फोर थाउजन्डदेखि सेभेन्टी थाउजन्ड प्लस तपाईँले मजाले इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ थर्टी फाइभ थाउजन्डबाट सबै होल सिस्टम बिजनेस हेर्नुहोस् त थर्टी फाइभ थाउजन्डमा के आउँछ एउटा बारिस्ता ट्रेनिङ गऱ्यो भने it takes thirty forty thousand right एउटा कपाल खान्ने ट्रेनिङ लिँदाखेरि दुई लाखसम्म पेमेन्ट गरेको हुन्छ पार्लर ट्रेनिङ लिँदाखेरि तपाईँको चाहिँ फेसन को चाहिँ फेसनसँग रिलेट तपाईँको चाहिँ ट्रेनिङ गर्दाखेरि तपाईँले थर्टी फोर्टी फिफ्टी थाउजन्डमा होल बिजनेस अपरेट गर्दै हुनुहुन्छ कति इन्टरनेट बिजनेस चाहिँ यति अपर्च्युनिटी छ धेरैजनाले यो अपर्च्युनिटीलाई मात्र हामीले देख्न सकिराखेका छैनौँ अपर्च्युनिटी हामी देख्नुपर्छ dear sir dear madam dear brother dear sister we have to see opportunity है बिस तिस हजार चालिस हजारमा के बिजनेस अपरेट हुन्छ आजको समयमा You cannot open cafe. You cannot open restaurant. You cannot do da da da da. Right? So internet business त्यो uh, त्यो चाहिँ प्लेटफर्म हो त्यो साइट हो जहाँ चाहिँ मिनिमम इन्भेस्टबाट चाहिँ we can start and world wide काम गर्न सक्छौँ गोल भर्जन सिक्सटी फाइभ थाउजन्डबाट गर्नुभयो भने वान लाख माथिको इन्कम यसमा पोटेन्सियल छ मजाले ढुक्कले गर्न सक्नुहुन्छ वान लाख प्लसमा राइट सो नेक्स्ट भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ diamond version one one lakh twenty six थाउजन्डको गर्नुभयो भने you can make two lakh प्लसमा तपाईँले इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ किन यो इन्कम लेभलहरू अप एन्ड डाउन छ भने जस्तो तपाईँको सिल्भर भर्जनमा तपाईँले आउनुभयो भने त्यही लेभलको तपाईँको चाहिँ ट्रेनिङहरू हुन्छ त्यही लेभलको कोचहरू हुन्छ गोल्ड भर्जन गर्नुभयो भने त्यही लेभलको चाहिँ तपाईँको चाहिँ लाइफलाइन कोच पाउनुहुन्छ त्यही लेभलको ट्रेनिङ पनि हुन्छ सो द्याट आफ्नो इन्कम पनि अपग्रेड हुने हो डायमन्ड भर्जनको आउनुभयो भने त्यही लेभलको इन्कम हुन्छ होइन त्यही लेभलको चाहिँ तपाईँको चाहिँ ट्रेनर हुन्छ लाइफलाइन कोच हुन्छ त्यही लेभलको चाहिँ ट्रेनिङ हुन्छ सो द्याट तपाईँले हाई तपाईँको चाहिँ इन्कम गर्ने राइट सो त्यो कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि एउटा सिस्टमबाट तपाईँले इन्भल्भ हुनुभयो भने यो इन्कम पोटेन्सियालिटी तपाईँको चाहिँ मल्टिभर्सिटीमा चाहिँ रहेको छ राइट कुनै पनि एउटा लेभलबाट तपाईँले चाहिँ स्टार्ट गर्दाखेरि राइट सो अब नेक्स्टमा जाउँ तपाईँको चाहिँ नेक्स्टमा तपाईँको चाहिँ या that's all so is and every कुराहरू तपाईँले चाहिँ डेफिनेटली uh, मिल्छ होइन सो तपाईँलाई हो के अरे चाहिँ इन्टरनेट बिजनेस गर्नको लागि चाहिने सम्पूर्ण सिस्टमहरू मल्टिभर्सिटीमा चाहिँ इन्क्लुडेड छ वेदर त्यो तपाईँको चाहिँ जे पनि हो होइन तपाईँको चाहिँ यो यहाँ जानुभयो होइन जानुभयो र तपाईँलाई चाहिँ सब सेक्सनमा हेर्नुभयो भने तपाईँले इन्टरनेट बिजनेसलाई अपरेट गर्नका लागि सबै कुराहरू होइन तपाईँलाई यो चाहिने कुराहरू मल्टिभर्सिटीले नै एभाइलेबल गराउँछ वेदर सफ्टवेयर वेदर सिस्टम सबै कुराहरू यो तपाईँले तपाईँलाई मल्टिभर्सिटीले एभाइलेबल गराउँछ अर्को कुरा भनेको चाहिँ अर्को कुरा भनेको चाहिँ यहाँभित्रको सबै सिस्टमहरू होइन मल्टिभर्सिटीले नै एभाइलेबल गराउँछ सिस्टम होइन यहाँभित्रको सबै कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कुराहरू हामी ट्रेनिङमा नै सिक्छौँ प्रोफाइलदेखि टिम म्यानेजदेखि तपाईँको चाहिँ यो सबै कुराहरू यहाँबाट तपाईँको अर्को कुरा भनेको चाहिँ you can get certificate certificate तपाईँले चाहिँ हाम्रो वर्कसपहरू पनि भइरहेको हुन्छ वर्कसपको थ्रुबाट नि तपाईँले फिजिकल्ली पनि लिन सक्नुहुन्छ अर्को डिजिटल्ली तपाईँहरूले आफैले पनि प्रिन्ट आउट गरेर पनि लिन सक्नुहुन्छ द्याट्स द एनदर थिङ तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ राइट फिजिकल्ली एन्ड डिजिटल्ली तपाईँले चाहिँ सर्टिफिकेट लिन सक्नुहुन्छ अर्को भनेको चाहिँ तपाईँको नेक्स्टमा भनेको चाहिँ बिजनेस मल्टिभर्सिटीमा राइट केही साथीहरूले राम्रो यहीँबाट सिकेर धेरै राम्रो आफ्नै बिजनेस अनलाइन बिजनेस अपरेट गरी गरिराख्नु भएको छ इक्जाम्पलहरू हुनुहुन्छ राइट डिस्क्रिप्सनमा म लिङ्क राखिदिन्छु so you can also do your own online business after this training right so definitely those are the thing र इफ यु स्टार्ट है तपाईँको चाहिँ विशेष गरेर मेरो सेसनबाट तपाईँहरू स्टार्ट गर्नुहुन्छ भने म यति चाहिँ तपाईँहरूलाई ग्यारेन्टी दिन्छु जबसम्म तपाईँ एउटा चाहिँ फोर्टी फिफ्टी थाउजन्डको पर मन्थ इन्कम लेभलमा पुग्नुहुन्न म तपाईँहरूलाई life time hand holding support गरिराख्नेछु right this is my commitment for you अर्को कुरा भनेको चाहिँ मेरो ट्रेनिङ गरिसके पछाडि तपाईँहरूलाई चाहिँ यो ट्रेनिङ मलाई चाहिँ काम लागेन भन्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको वान हन्ड्रेड पर्सेन्ट तपाईँहरूको पैसा return fixed that's my commitment right so after training income भएन भन्नुहुन्छ अथवा चाहिँ तपाईँहरूले सिस्टमलाई प्रयोग गर्दा पनि इन्कम भएन भन्नुहुन्छ भने one hundred percent money back guarantee पनि मैले तपाईँहरूलाई कमिटमेन्ट गर्न चाहेँ दुईवटा कुरा मैले कमिटमेन्ट तपाईँहरूलाई गर्न चाहेँ एउटा भनेको चाहिँ एटलिस्ट पनि I want to take forty to fifty thirty to forty fifty sixty thousand इन्कममा पर मन्थ अब तपाईँहरूले चाहिँ मल्टिभर्सिटीको हाई लेभलबाट झन् गर्नुभयो भने त त्योभन्दा हाईमा पनि हामी जान्छौँ त्यो सँगसँगै अर्को कुरा भनेको चाहिँ इफ तपाईँले मेरो ट्रेनिङ गरिसके पछाडि तपाईँहरूले चाहिँ इन्कम गर्नु भएन भने तपाईँले जति पेमेन्ट गर्नुभएको थियो नि आई क्यान ग्यारेन्टी है तपाईँहरूको मनी ब्याक ग्यारेन्टी हुनेछ those are the two commitments र मैले सुरुमा तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ इन्टरनेट मार्केटिङ भास्ट च्याप्टर हो जसरी मास्टर मास्टर गर्छौँ जसरी चाहिँ डक्टर पढ्छौँ जसरी पढेर डक्टर बन्छौँ इन्जिनियर पढेर बन्छौँ तपाईँको चाहिँ पाइलट पढेर बन्छौँ त्यस्तै हाइएस्ट पेड एउटा चाहिँ इन्डस्ट्री हो इन्टरनेट मार्केटिङ हाइएस्ट सबैभन्दा धेरै पैसा कमाउने इन्डस्ट्री हो इन्टरनेट मार्केटिङ त्यसको लागि पढ्न बुझ्न एकदमै जरुरी छ मैले तपाईँहरूलाई फ्री इबुक्स राखिदिएको छु जहाँ तपाईँहरूले गएर चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ पढ्न सक्नुहुन्छ पढ्न सक्नुहुन्छ कहाँ तपाईँहरू जानुहोस् भने मल्टिभर्सिटीको यो अबाउट सेक्सनमा गएर अबाउट सेक्सनमा गएर तपाईँहरूले डाउनलोड फ्री इबुक्स भन्ने सेक्सनमा जानुहोस् र तपाईँहरूले पढ्नै पर्ने पुस्तकहरू छन् यहाँ secrets dot com expert dot expert secrets the millionaire next door tools of titans the education of millionaires लकको चाहिँ F U money the four hour week यो पुस्तकहरू इन्टरनेट मार्केटर इन्टरनेट आन्टरप्रेनरले पढ्नै पर्ने पुस्तक रहेको छ राइट सो यो तपाईँहरूलाई चाहिँ मेरो तर्फबाट त्यहाँ एभाइलेबल छ तपाईँहरू गएर पढ्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो तर्फबाट स्पेसियली मल्टिभर्सिटीको तर्फबाट तपाईँलाई एभाइलेबल छ र अर्को भनेको चाहिँ बोनस तपाईँहरूलाई चाहिँ म के दिन चाहन्छु भने फ्री ब्लक चेन ट्रेनिङ हुन त फाइभ मन्थको पाँच महिनाको यो ट्रेनिङ हुन्छ पाँच महिनाको ट्रेनिङ हुन्छ तपाईँहरू एज अ बोनस मल्टिभर्सिटीको तर्फबाट तपाईँहरूले चाहिँ गएर चाहिँ पढ्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईँको चाहिँ ब्लक चेनको एउटा मात्र टपिक्सलाई यहाँ कभर गरेर चाहिँ ट्रेनिङ राखिदिएको छ तपाईँहरूले यो दुईवटा चाहिँ एकदमै तपाईँहरूले चाहिँ ग्राप गर्न सक्नुहुन्छ so thank you so much र फेरि पनि म ब्याक भएको छु करिबन लगभग दुई वर्ष साढे दुई वर्ष मैले सेसनहरू खासै गरिनँ गरिनँ होइन टाइम नै भएन सो फेरि पनि म ब्याक भएको छु तपाईँहरूले चाहिँ इन्टरनेट बिजनेस तपाईँहरूले मजाले चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ होइन ट्रेनिङ मजाले लिन सक्नुहुन्छ मेरो सेसनमा तपाईँहरू एटेन्ड रहनुहोस् र तपाईँहरूलाई जसले यो भिडियो सेयर गरेको छ तपाईँहरू उहाँसँग पनि मल्टिभर्सिटीको विषयमा मजाले कुरा गर्नुहोस् बुझ्नुहोस् उहाँहरूले कसरी गरिराख्नु छ होइन के कसो छ होइन सबै धेरै कुराहरू धेरै कुराहरू छ होइन धेरै इन्फर्मेसन म मुनि डिस्क्रिप्सनमा पनि अघि नै भनेको छु छु तपाईँहरूले बुझेर यो बिजनेसमा इन्भल्भ हुन सक्नुहुन्छ र यति भन्दै हामी नेक्स्ट ट्रेनिङमा भेटौँ है थ्याङ्क यू सो मच र फोर्टी फाइभ टु नाइन्टी डेजको मेरो फुल एडभान्स लेभलको अफिलिएट बिजनेसमा म तपाईँहरूलाई मास्टर एफिलिएट मार्केटर बनाउनेछु त्यो मेरो कमिटमेन्ट रह्यो सुपर एफिलिएट मार्केटर बनाउनेछु त्यो मेरो कमिटमेन्ट रह्यो भन्दै आजलाई यो सेसनबाट हामी इन्ट हुन्छौँ thank you so much every one and have a good time and take care take care all of you thank you so much every one thank you